өйткені өзі мен үнемі сұхбат басталмай жатып адамдардан сұрап аламын сізді э, қалай атағаным дұрыс деп өйткені баяғыда баян есентаева еді ол кезде осы кісіге мен э, осы бір түсірілім барысында ғой баян апай деп қап я тебе не апай деп кәдімгі мені жерден <laughs> алып жерге салған өзі <laughs> ол кісі содан кейін мен өзі анықтап алатын болдым өзі сізге қалай мәміле жасағаным дұрыс деп сізді де өркен мырза деймін ба әлде қатармыз ғой енді өркен дей берейін ба сізге қалай ыңғайлы өзі бұрын маңызды болатын осылай бір титул берген атақ берген деген қазір енді егер блогер емес саяхатшы деп емес медиа маман деп таныстырса мен дәл маған келген бір титр деп ойлаймын яғни лауазым дейміз ба қалай айтсақ регалий дейді орысша айтқан кезде медиа маман оның ішіне лекторлығым да кіреді блогерлігім де кіреді саяхатшылығым да кіреді ну қысқасы бәрін қамтиды деп ойлаймын бүгінгі әңгімеден түйген қандай да бір ой немесе инсайт болса соны кім жақсылап жеткізіп комментарий жазса білмеймін өзінің форматында соған мен атымнан сыйлық болсын ну бір 25-30 мың теңгенің көлемінде келістік адам өзі таңдасын иә ат демекші өзі бір сіздің бір өркен кенжебек екеніңізді өзіңіз бір пост қылып жазып едіңіз ғой 18-ге толғанда бірақ білдім дедіңіз ба бір алдын бір жансерік молдабек едім дедіңіз ба бір сонда ол не қисса осы тоғызыншы класс енді ол <sighs> білмеймін енді оны телевидение ютубқа айтылу және оны жұрт жалпы білуі керек ақпаратты білмеймін бірақ енді бір қатты жұмбақтайтын ештеңесі жоқ мен әке шешем ажырасқаннан кейін бір жас бір мен бір жаста сексен алтыншы жылы нағашым қолында өскенмін содан кейін нағашыларым енді советтік түсініктегі адамдар ол кезде енді жаңағы өркен және кенжебек дарханұлы дегенде атымды енді алғашында жаңағы ажырасқаннан кейінгі шок қой енді жек көріп әлде атағысы келмей өркен деп атағысы келмей сөйтіп жансерік ә, молдабеков деп нағашыларының фамилиясын берген тіпті біраз уақытқа шейін менің әкемнің ә, аты дәптерлерде енді әсемұл деп жазылып жүрді әсемұлы деген әсем деген менің мамамның әкесі яғни мен сонда мамаммен бірге туған болып тұрмын ба қалай болып кетті өзі мысалы ә, әкем мамамны да өзімді де әкем бір, бір адам сияқты и оған мән, мән, бермейтінмін кейін тоғызыншы сынып ә, басталар кезде бір тамыздың соңы үш күн қалған кезде ә, мамам келіп айтты сен негізі аты жөнің метркеде өркен дарханұлы кенжебек осыған дайындала бер өйткені тоғызыншы сыныпта қызыл куәлік аласың оған енді куәлікпен жазу керек қысқасы деп сонымен мен әлі есімде бір екі үш күн ба жылағам енді үш күн деп қоямын кейбір жерде енді үш күн болып кетті енді өз өз адам өз өтірігіне өзі сеніп қалады деген секілді <laughs> өзім айтып айтып шамамен жарайды үш күндей жылап енді бір бір ішімде жансерік қайтыс болып ә, өркен туатын секілді енді үш күннен кейін өлесің деген секілді ғой неге жыладыңыз сонда нақты енді жансерік дегенге үйреніп қалғанмын ғой мен жансеріксіз қалай өмір сүремін жансеріксіз қалай өркен деген ат өмірі мені ешкім өркен деп атамаған қалай ол бір сәтте өркен болып кетесің фамилиям бір сәтте кенжебек болып кетеді мысалы молдабекпен ыыы оңай болған жоқ енді ол кезде жаңағы қазір психологтардың керемет сөзі бар детский травма ойбай <laughs> вот нағыз детский травма мен сол кезде алдым деп ойлаймын енді үш күн жылап өлетін болдым деген секілді кейін енді үйреніп кеттім қазір енді ауылда мен енді тоғызыншы класстан кейін қалаға кеттім демек ауылда білетін адамдар мені жансерік деп атайды әлі күнге шейін мұғалімдерім өткенде ғана көрдім аста мысалы бас сыныпта берген болмаса достарым әлі күнге шейін жансерік дейді ой жансерік жансерік келесі жылы жиырма жылдығымыз ғой мысалы мектеп бітіргеніміз ал қалай мені былай 2000 жылдан бері білетіндер яғни тоғызыншы сыныптан бері колледжден бері білетіндер олар әрине деп біледі сондықтан бұл жерде бір <laughs> тағдырдың жазу деп па тағдырдың тәлкегі енді адамның аты өзгеруіне байланысты да тағдыр өзгереді деп айтылады ғой енді білмеймін исламда бар ма жоқ па бірақ э, мүмкін өз атыма атағаны заңды азан шарып қойған атыма келгенімде бір жағынан дұрыс болған шығар тағдырдың жазуымен бір линияда болғаным мынау басқа бір ғылымдарда мысалы дежавю деген ә, құбылысты солай түсіндіреді ғой мысалы сен қандай да бір бір жерді бұрын болған секілдісің қандай да бір тамақты бұрын жеген секілді ол демек тағдырындағы пешенене жазылған жазуды бір, бір касание дейді ғой бір міне бір түйісіп қойған сәттер деп айтылады бір ғылымдарда маған почему то осы тұжырым <laughs> қате болса да ұнайды да яғни ә, мүмкін алла тағаланың берген тағдырына жаңа шынымен де сол жолмен жүріп келе жатқан шығармын дегенді сенімділік дейміз ба осы оша маған ұнайды жақсы енді детский травмаңызға әлі қайтып оралып соғамыз кофе ішіп отырыңыз <laughs> ә, енді жаңағы мырза дейік па дарханұлы дейік па деп бір саяқ сұрап жатқанымның бір себебі ә, қазір енді сізді ел таниды елдің алдына шығып жүрсіз бір қазақша айтқанда бір жұртқа ақыл айтып жүрсіз ғой енді ә, елдің назары елдің құрметі елдің қошеметі жалпы адамды өзгертеді деп ойлаймын мен ол анық нәрсе деп ойлаймын жалпы өзіңіздің өзгергеніңізді бір сезесіз бе әрине сезем. ол енді сезем деген кезде бір қошеметтен де емес ә, қалай түсіндірсем болады мысалы мен жалпы о бастан енді отбасында жалғыз бала болғаннан кейін біраз уақытқа шейін эгоист болып өстім яғни аса көп сөйлемей негізі мен әңгімешіл адам емеспін кейбір адамдар болады ғой бір біреу бір секунд сөйлемей қалса өзі әңгіме ойлап тауып болмаса айналасын қыран топан күлкі мен маған әңгіме ол энергия энергиямды сақтаймын да мысалы мен үйдегі лақап атым мамам қойған атым қара үндемеймін егер сұрақ қоймаса өзім ағымнан жарылып бір өте сирек бір жылына екі үш сәт болуы мүмкін да бірақ мына дебат сегіз жыл ойнаған одан кейін он үш жыл журналистика там блогерлігіміз бар ә, өзімізді қолдан өзгертуге тура келді ә, және қазір мінезім өзгергенін байқаймын бірақ амалсыздан деп ойлаймын мысалы қазір жаңа өзіңіз айтпақшы енді жұрт таниды бір нәрсе деген секілді жарайды бір кішкене бөлігі таныған өзінде мысалы жүз күніге адам жазады соның бір жиырма отызы қырығы жарайды кейде Ә, сізбен кездесейікші батаңызды алайық тұсау кесейік құдай ау жаңағы ақыл сұрайық деп едік бір бір керемет идея бар соны талқылайық деген сияқты мен мысалы осы соңғы екі үш жыл болды енді бәріне қатал түрде жоқ деп жауап беріп жүрмін да өйткені мүмкін емес ана халықтың сен өзінің оқырманның талабын қанағаттандыру мүмкін емес мың өркенге бөлініп кету керек та онда бала шағаң қалады ұйқың қалады тамағың қалады деген секілді қысқасы сондықтан да мүмкін қатқылдау болған шығармын яғни ә, басқа адамдар үшін мүмкін бұл дұрыс шығар ә, жоқ деп айтуды үйрендім осы соңғы екі жылда үш жылда жарайды Үм, сәл қатқылдау болды мінезім мүмкін мүмкін өзім ойымша бұл енді шын айтатын болсам мүмкін мені бұрыннан танитын адамдар осы жағынан байқайтын шығар мүмкін маған осыны айта алмайтын шығар ал нақты нені өзгерттіңіз бір өзгерттім дейтін нәрселер бар ма өзгерт мінезден бөлек көп нәрсе өзгерді енді ол бұл жерден құдай сақтасын асылық қылып жаңағы құдай үміт барлығына ақылыммен жеттім құдай <laughs> күн түні ұйықтамай біліммен жеттім деп ондайдан құдай сақтасын алла тағаланың бергені әйтпесе тоғызыншы сыныпқа шейін мен болды енді өмір бақи қойшы боламын деп соған көніп жылап жылап көзім жасы таусылып былайша айтқанда әбден тағдырыма көндіккен кәдімгі қойшы бала болатынмын мысалы бір аптада бір тоғызыншы сынып қой енді қызылбария алатын иә. кезіміз бір аптада мен төрт күн қой бағатынмын қой кезектің жиілеп кеткені соншалық енді бада кетіп қалған біздің үй ғана қалған практически бір төрт үй ма бір айналып келе береді болды уже болды мен қойшымын деп жаңағы кейін әйтеуір мында нағашымның жаңағы көмегімен әйтеуір таразға кетіп басқа алматыға кетіп астанаға кетіп деген секілді енді өзгерген дүние менің ойымша енді қазір жиі керемет айтып жүрген сөз бар ғой жеке бренд дейміз ғой бұл өз өзіңді қолға алу өзінің репутацияна жұмыс істеу өзінің имиджінді өзің жасау жалпы осы тақырыпты біз өзі сегіз тоғыз жыл бойы қазақстанда берген жалғыз ә, тренерлердің бірі болдық яков федоров досымыз екеуміз яғни әлеуметтік желіде өзінің тұлғаңды өзің жасау қазір терминмен айтсақ селф брендинг дейді енді жаңағы әлеуметтік желіні әдемі жүргізу нені жазу керек нені жазу керек қандай фотоны салу керек қандай фотоны салмау керек дегеннен бастап саған жұрт ынтығатын бір образды қолдан жасау иә мысалы бір, бір кино актердің образы білмеймін бір жаңағы модельдің образы деген секілді блогердің образын өзіміз жасадық деп ойлаймын өз бар өзгерген осы менің ойымша ал мырза болуға бір жаңағы э, етіңіз үйренді ма а жоқ жоқ жоқ ондай ондай эпитеттерге ондай теңеулерге етім үйренген жоқ және қаламаймын да негізі қазір мен мысалы мен жансерік қадырбаев деген блогер бар біз э, вайнер ма блогер ма қалай айтсақ болады иә. өткенде алматы аренаға он мың ба жиырма мың адам жинады керемет мықты жігіт енді мақтап қояйын ол да мені мақтап жүреді екен деп <laughs> бірде бір болсын а, мысалы подписчиктерін көрсе құшақтап бетінен сүйіп ол подписчиктер оған жаңағы барный деген пішінейін беріп бір әмпай жәмпай болып жатады да мен, мен мысалы менің бір оқырманымды білмеймін бір туалеттен <laughs> қол жуып жатқанда алдынан шығып қалады білмеймін ғой бір магазиннен иә. тізе шығып кеткен трикомен бір галмартқа барып дорба дорба меңлетасың алдынан шығып қалады мен сасып қаламын мысалы әлі күнге шейін сондай мақтаса иә иә енді аха сіз оқимын десе а жарайды деген секілді а, <laughs> мысалы оқырманмен етене жақын араласатын аға мысалы иә жансерік қадырбай ол жаңағы жека дейміз ғой жеңіс болсын сека серғазы білмеймін осындай эмоциясы ашық жарқын адамдарға мен қызығамын қалай оқырмандармен керемет байланысады маған ол ұнамайды деп айта мен өзім сас өзімді ыңғайсыз сезінемін ыңғайсыз сезінемін өзі бізде бірақ өзгеру дегенді бір кісі болып қалу жаңағы адам танымай кету деп те түсінетін адамдар көп қой енді э, сізге де өзгеріп кеттің деп ренжитіндер бар шығар оларға не деп айтқан болар едіңіз енді мүмкін прям дәл бетіме келіп айтқан адам есімде жоқ өзгеріп кеттің өркен болды сен баяғыда дос едік ыыы көңілім қалды деп айтқан есім адам есімде жоқ бірақ ыыы кейбір адамдар байқайтын шығар енді біз марлон ағайдың енді көмір тұтамыз ғой енді біразісінде көбісін емес бірақ біразісінде мысалы ол кісі э, телефон контактінде 570 адамның несі бар деген марғұлан сейсенбай иә контактісі ғана енді соны 500 жүзге қысқартамын деген менде сол кезде 380 адам ғана контактісі болды бұл былтыр анталиядағы алтын көпір деген форумға бармай жатып марлон ағадан да аз контакт болыпты да мен қанша адаммен аралассам да осы қазақстандағы енді белгілі танымал деген адамдардың көбісін танысам да үш жүз жетпіс үш жүз сексен адам контакт болыпты өзгерді деген кезде мүмкін осыны айтуға болатын шығар яғни мен қазір жиі айтып жүрмін әркімді өз мақсатына қолдану маманды маман ретінде қолдану да то есть мысалы маманды маман ретінде қолданасың әйелін де әйел там сантехник сантехник жаңағы білмеймін досымды дос ретінде деген секілді яғни нақты сенің телефон кітабына жазылған адамдарды әр мақсатына сай жұмыс тауып беріп соларды бір ә, қалай айтсақ бүкіл потенциалын сығып алу сенің игілігің үшін өйткені марғұлан ағамыздың айтып жүрген идеясы бар ғой жаңағы идеясы ғой теориясы ә, сенің әрбір қадамын мысалы фейсбукта әлеуметтік желіде жазылған әрбір пост әрбір сторисін сенің өркен мысалы керемет сарапшы керемет маман деген ойға жетелеу керек әрбір қадамын әрбір киген киімін таққан сағатын салған сторисін жеген тамағын білмеймін оны көрген адамда оқыған адамда мына мынау мынауын енді бәсе бұл анадан гөрі мықты екен немесе бәсе мынау керемет сарапшы екен деген ойға жетелеу керек дейді да и сол секілді сенің телефон кітабындағы әрбір контактыны сен пайдалыға асырмасаң ол дұрыс емес дейді ол бір пайдаланған сияқты болып қалмай ма ә, жоқ ол міне осы дұрыс мағынасында пайдалану деген сөз яғни өзіңіз де пайдалы болу шығар ол адам бес жүз адамға иә ол ол енді ол адамның ебіне байланысты ғой мысалы мені кім қалай жақсы пайдаланады мен және оны білмей қалсам немесе кейде бір адамның сені пайдаланғанына ырза боласың қалай айтсақ пайдаланса екен деп ойлайсың ғой болады ғой бір немесе өтініш жасаған кезде жаңағы бас тарта алмайсың немесе бір ә, бір жүз теңге берген кезде бір ол саған бір мың доллар бергендей қылып береді болады ғой бір қадірін арттырып береді ондай кезде өзің де ырза боласың сол секілді адамдарды басқару өнері қазір енді қазір енді миымыз жетіп жатыр ғой соған отыз жетіге келіп нетворкинг дейміз яғни э, мына арман жанбайтасов деген миллиардер бар форбстың бас редакторы сол өткенде айтады менің бүкіл табысымның <clears throat> тоқсан проценті ақша тапсам тағы бір жетістікке жетсем тоқсан проценті адамдармен қарым қатынасына байланысты болды дейді да адамдармен қарым қатынасы байланысты болды уоррен баффеттің сол сол тақлетте тоқсан пайызын адамдармен қарым қатынасқа жұмсайды жақсы адамдарымды адамдармен байланысымды қалай жақсарттым солай қалтам да қалыңдады ә, жеке өмірімде білмеймін жаңағы қоғамдық өмірде де жетістіктерім көбейді мен сол сөзді тағы да қайталағым келеді мүмкін менің жетістіктерім тоқсан емес арман жанбайтаста секілді тоқсан бес процент әрине алла тағаланың факторын алып тастаған кезде тоқсан бес проценті таза адамдармен менің байланысым мысалы өзің білесің ғой менің жұмысым өзі күніге кемінде алты жеті адаммен кездесу шай ішу әңгімесін тыңдау проблемасын тыңдау миым жетсе тәжірибем болса ақыл айтамын кеңес беремін сол үшін ақша аламын былайша айтқанда менің жұмысым елмен шай ішу яғни коммуникация менің жұмысым шай ішіп ақша табамын демек бұл қабілет маған ғана емес барша қазаққа керек деп ойлаймын өйткені мен енді кішкене ішім ашиды енді сен де шымкенттенсің мен де тараздан бізде мысалы не көп тойхана жаңағы мың екі мың адамды ғана білмеймін қазір пандемиядан кіші азайған шығар сол кезде тұрсынбектің бір айтатыны бар еді қазақ ә, туған мен туысын ажырата алмайды досы мен жаранын ажырата алмайды дос жаран деген бар ғой иә yeah. оказывается оның бәрінің бір категориясы бар екен мысалы ұм, қазір ұм, мен өзім сөйтетін болдым мысалы мысалы класстастарыммен араласатын болсам ол бізге бірге оқыған отыз адам контактісін сақтамай арасында бір шустрый мысалы мақсат деген досым бар біреуін ғана контакт сақталды сонымен ғана байланыс құраймын кім қайтыс болды кім тірілді кім білмеймін баласы пайда болды содан біліп отырамын да коннектор деп айтады енді қазіргі тілмен нетворкинг тілінде сол секілді басқа бір жамағатта отыз адам араласады оның бәрін телефон сақтамаймын и оның бәрімен бір деңгейде байланысты мүмкін емес бәрінің туған күнін есте сақтап туған сыйлықты алдын ала дайындап мүмкін емес арасында біреумен ғана байланыстап сол ортаны Э, ізін суытпай жаңағы не араны ә, суытпай ұстап тұруға тырысып жатырмын қазір осы соңғы екі жылда яғни өркен деген кезде мүмкін осы шығар яғни адамдармен сапалы байланыс құруға тырысу білмеймін енді ол түсінген адам может жаман ойлайтын шығар керісінше а түсінбеген адам жаман ойлайтын шығар түсінген адам керісінше м бұның нәтижесін көреді деп ойлаймын демек адам бір адамға пайдалы болу керек қой иә yeah. Иә. yeah танымалдықты айтып жатырмыз ғой өркен өзі танымалдық дегенде бір ә, өмірдегі бір жетістіктің бір түрі ғой енді иә ел таныған сіз өмірдегі бір жетістігім деп санайсыз ба кәдімгідей жоқ ол орысша айтқанда побочный эффект дейміз ғой мысалы бонус немен салыстырсақ болады енді <laughs> мысалы етті көп жесең <laughs> жаңағы семіресің деген секілді <laughs> білмеймін жаңағы немен жаңағы фитнеске барсам бұлшық етің шығады иә. деген секілді ол бір салада енді бағана айтып жатырмын ғой журналистикада оңай емес енді он үш жыл өміріміз қалды блогингтің өзінде санасақ екі мың он жылдың жиырма жетінші майында ашып берген асхат еркінбай өзі санасақ почти он үш жыл болды яғни бір салада еңбектенсең және жай еңбектенбей ізденсең ізденіспен еңбектенсең міндетті түрде жаңағы баяғы бекболат ағамыз айтпақшы атақ та ақша да иттей салпақтап соңынан келіп жетеді екен да енді біздікі де бір пәлен де атақ емес қой жаңағы қоянбаев басқалармен салыстырғанда ақшамыз да бір жаңағы сырымбек даутовкіде емес дегенмен аллаға шүкір осы деңгейдің өзінде ә, бір, бірінші танымал болайын деп ә, ниет болмаған екен деп өтірік айтпай ақ қояйын ә, бірақ адамның мына дұрыс қалауы бар ғой нәпсісі yeah. Иә. атақты болсам деген ол менің ойымша дұрыс қалау деп ойлаймын ол бекерден бекер алла тағала ол нәпсіні біздің көкейімізге салмаған мысалы мен әлі есімде екі мың жетінші жылы таразда қыс, қыс болу керек бауыржан нұрбеков деген досым үйіне барып ол кезде мен де сәрпіл атақтымын тараздан дебатермыз там белсендіміз жас отан мүшесі бір бәле деген секілді содан гуглға атымды терді өркен кенжебек деп екі мың жетінші жылы нөл результат гугл махрұм білмейді өркен кенжебектен маған бұл өмірде жоқ хотя өмір сүріп жүрген уже жиырма екі жылда мысалы бауыржан сол кезде өзінің атын терді менің досым ол жас отан төрағасы болатын бір екі мақала шықты енді әйтеуір бір ілінген екен индексациясына гугл <laughs> э, жарықтықтың сонымен сол кезде мен ішім шым ете қалды жүрегім шым неге гуглда жоқпын мен неге жоқпын деген секілді мен осыны бір әзіл ретінде айтамын бірақ бағана детский травма деген негізі рас секілді мен шынымен де травма алдым неге мен оны есімде өйткені мен есімде қалды егер ол мен жүрегімде қалмаса есімде қалмайтын еді ғой иә бір неше түрлі жағдай болып жатыр ғой қазір күніге миллион жағдай болып жатыр иә аяғында біреу мыжып кетеді біреу қолынан бір нәрсе түсіп кетеді деген сияқты сондай бір жағдай ғой былай қарасаң гуглдан тердім жоқ жоқ ол менің есімде қалды hmm. еще ол состояние мен ол кездегі сас, сасқан ананың алдында өзімді ұятты сезінген жаңағы өзімше бір э, таразда бәрі біледі деп жүрген кезде жаңағы көліне су сепкендей басылу бәрі көз алдымда тұр да қазір ну как будто қазір қазір сол сезім басынан өтіп жатқан секілді демек травма алдым и кейін үш жылдан кейін жоқ екі жылдан кейін ә, блог ашқан кезде мен ойлаймын сол блогты ашуға сол сол кездегі травма әсері <laughs> wordpress әсер болды деп ойлаймын яғни мен қалайда жаңағы атақты болуым керек жаңа жұрт тану керек неге мен гуглда жоқпын деген секілді а кейін ә, э, нәпсін өзін тәрбиелеуге болады ғой енді сөйтіп айтады енді білмеймін <laughs> жаңағы ниетімді өзгертуге болады деп ойлаймын мысалы баста сол танымал болу болса қалайда атақты болу болса кейін уже қазір мысалы жұртқа пайдалы болу мысалы мен қазір мүлдем саясат жазбаймын мүлдем әлеумет жазбаймын әкім қашып кетті ауыл су басып кетті мысық өліп қалыпты қызық емес қызық емес деген кезде оны и так та менен артық жазып жатқан адамдар бар менікі мысалы саяхатқа барып жапония жапонияға барып 26 пост жазсам мен білемін что ол 26 посттың пайда болмаса да жарайды жарайды пайдасы болмаса да точно точно зияны болмайды ау деп ойлаймын яғни мысалы да бір негативке апармайды бір керісінше бір сүйіншілейді неге осылай болмаймыз деген секілді бір ой тастайды менің ойымша пайдасы болмаса да зияны жоқ ау деп ойлаймын яғни менің қазіргі ниетім пайдалы болу жұртқа пайдалы болу жақсы сізге енді жаңа әркімге әр нәрсе мотивация береді от береді деген сөздерді айтып жатырмыз ғой біреуге жаңағы ақша деген сияқты біреуге атақ біреуге влияние деген сияқты сізге бір от беретін осы нәрсе ма пайдалы болу сізді таңертең не тұрғызады осы <laughs> мәссаған бұл сұраққа жауап беру өте қиын қиналма қазір контент план тұрғызады деп айтсам болатын шығар блогердің контент планы деген бар ғой кәдімгі білмеймін иә. немен салыстырса болады жоспар дейміз ба мысалы тәртіп дисциплина иә тәртіп дисциплина сосын жұмыстың реті мысалы маған жиі қойылатын сұрақтың бірі жаңағы күніге миллион адаммен кездесесіз шаршамайсыз ба қайдан энергия аласыз мен айтамын ә, мен өзіме жұмысты сондай деңгейде алғанмын ә, болмаса саяхатқа сондай деңгейде шығамын ә, шаршауға шаршауға уақытым қалмайтын секілді қалай түсіндірсем болады екен бірақ сөйте тұра мен мысалы мен өзімді осы қазақстандағы ең жалқау адамдардың бірі деп санаймын да мысалы ең жалқау адамдардың өйткені мен әлі кітабымды жазған жоқпын курсымды ә, түсірген жоқпын тағы бір бықабай нәрселер бар істесем деп жүрген ә, кейде осы істердің бәрі бір күйкі тірлік дейміз ғой орысша айтқанда текучка секілді көрінеді иә жақа анда бардым аха иә ананы түсірдім ну жарайды деген секілді бірақ бір әлі бір кесек кесек туынды жазатындай уақыт тауып жаңағы құйрығым іскеп жатқан жоқ та ә, бірақ бұл жердегі мақсат қандай менің ойымша бұдан да жақсы өмір сүрсем деген мотивация деп ойлаймын тағы да мен ішімдегі нәпсім мысалы ә, мен мысалы менен де жақсы өмір сүретін адамдармен араласамын да мысалы байлармен миллионерлермен миллиардерлермен танымал адамдармен ә, өзі былай бөліп жатады ғой мысалы стимул деген дүние бөлек мотивация деген дүние бөлек деп жатырмыз стимул деген бұл мысалы мемлекет қызметте мен істедім екі жылдай ә, айталық үш рет кешіксең премия бермеймін дейді да мысалы мемлекет қызметте <laughs> шетелде қазір білмеймін жаңа қазақстанда алып тастадым алып тастамады ма яғни адам премия алу үшін үш рет кешкі таңғы тоғызда тамағын ішпесе де жаңағы өйткені премия күтіп тұр өйткені ол премияға мұқтаж яғни мысалы жұмыстан шығып кетесің премия алмайсың болмаса не бар мектепте де айтады жаңағы иә. оқудан шығып кетесің яғни бір проблемадан қашу үшін жұмыс істеу ол стимул деп аталады да яғни сен амал жоқ жұмыс істейсің мысалы бала шағаң үйде бес балаң қарап отыр амал жоқ жұмыс істеу керек тәшке итеру керек деген секілді болмаса жаңағы премия иә. алу керек он үшінші зарплата білмеймін тағы нені айтсақ болады мотивация мен стимулдың айырмашылығы сол яғни сенде бәрі дұрыс денсаулығың қалыпты көйлегің көк тамағың тоқ әке шешең аман бала шағам енді қалыпты жағдайда тұр мхм негізі ештеңе істемесем де болады қазір мен стористе түсірмей та жазбай инстаграмды өшіріп сол бір жұмыс табылады осы бір ритмді ұстап тұрса да болады бірақ менікі мені алға жылжытып жатқан дүние енді мотивация деп ойлаймын өзімше яғни бұдан да жоғары өмір сүру стандартына талпыну мысалы мысал келтірейін өте қарабайыр әңгіме болып кетуі мүмкін бірақ мысалы мен қазір соңғы төрт жыл болды жылына бір рет шетелге бала шағама барамын білесің иә неге мен енді екі рет шыға алмаймын деген сияқты тағы нені айтсам болады мысалы білмеймін бмв иә мысалы бмв м бес компетисін сексен миллион тұрады неге слабо деген секілді ғой орысша айтқан кезде иә. неге соны өз күшіммен ешкім жаңағы біреу ескі машинасын бермей немесе біреуге жалтақтамай ақ неге өз күшіммен сексен миллион теңге жинамаймын деген секілді бір мотивация деген осы деп ойлаймын мысалы яғни мен бір қалайтын жетістік иә сондықтан да ә, осындай бір енді жастармен кездескенде мен жиі айтамын ғой ә, сол үшін мына балаларды жақсы бір дүниелерді тезірек ерте ерте жастан көрсетіп үйрету керек та мысалы жақсы тамақты жақсы жерді сол кезде ол оны қайталау үшін сол сезімді қайталау үшін дофамин дейміз ғой ол еңбектенеді да мысалы мысалы бір керемет ресторанда мысалы білмеймін теннис шаян жедім білмеймін ханафи мазхабы бойынша болмайды бірақ ол жарайды басқа мазхаб болады ә, <laughs> э, мысалы мальдивиге барып жаңа бір атын ұмытып қалдым ана бір атақты ресторан бар сол бір теңіз шайын жедім мысалы мен соны қайтадан қайталағым келеді иә мысалы яғни сен сол үшін енді жұмыс істейсің мысалы басқа сенде не түрткі болуы мүмкін өйткені ә, э, мысалы мен дайрект мырзатың көп оқырмандарым көбісінің бір сұрағы мысалы қандай кітап оқисыз деген сұрақты мен кейде жауап берейін деп ойлаймын да сосын оның алдындағы сұрағын оқиыншы десем тура бір жыл бұрын тағы сол сұрақты қойған да қандай кітап оқисыз деп оның алдында сұрағын оқысам үш жыл бұрын тағы ә, қандай кітап оқисыз айтайын дегенім ана кітап ана адам ешқашан кітап оқымайды және ол кітап оқымаған оған комфортно да просто бір танымалдау немесе жетістікке жеткен адамдардың өмірін көрген кезде бір жылт етіп көрініп қаламыз ғой әр жерден мхм рилстан тик токтан бір телевизордан адамды ұят қысады да болып қалады бір ұялып қаласың ғой бір сол кезде бір жаңағы қышыған жерін қасқан секілді бір сұрай салудың реті да осы сіздер қандай кино көресіздер осы сендер қалай бай болдыңдар деген сияқты бір осы сен қандай кітап оқисың деген сияқты сонда үш жыл бір сұрақты қойып келе жатыр да мысалы мен де жауап бермеген ол да сұрай береді демек ол адамға бәрі комфортно деген сөз мысалы америкада еуропада ә, көшеде бомждар жатады біз ойлаймыз ғой бомж деген ол міндетті түрде жаңағы әйелінен ажырасып алимент төлемі шарамек болып ақыл есінен ажырасқан жоқ көп бомждар мысалы саналы түрде сол өмір сүру салтын таңдағандар да әп әдемі үйі болса да мысалы деп айтамын кәдімгідей аппақ төсегін қойып ә, смартфонын зарядтап деген секілді бірақ бомж яғни толерантты елдерде өркениетті елдерде адамның тіпті ол құқығын өзін сыйлайды да яғни мен, мен де сөйтіп айтамын да зорламау керек зорламау керек қандай күйде жатасыз ба тұрасыз ба бомж боласыз ба білмеймін сіздің таңдауыңыз мына өмір сіздікі ал егер ә, алға ұмтыламын десеңіздер миллион образ бар да образ деген бір болады бір дрим иә. бір мынандай бір болсам екен болмаса бір осындай иә, бір жерде өмір сүрсем екен иә пожалуйста ондай миллион образ бар мысалы мен қазір мен бір миымдағы бір екі образ бар визуалды образдар сөзбен айта алмаймын оны мысалы сол образға жеткенше мысалы мен құдай құдай тағала қуат берсе мысалы тынбайсың да тынуы мүмкін емес құдай сақтасын жақсы э, өреке өзі бізде біздегі хасан тағы бір түсініктердің бірі бір жетістікке жету үшін саған міндетті түрде бір таныс керек деген де түсінік бар сұрайын дегенім жалпы танымал блогер болу үшін де бір таныс керек па болмаса не керек өзі иә бұл жақсы сұрақ таныс керек таныс керек дегенде бағана нетворкинг деген мәселе ә, біздің ортада бұл рекомендация дейміз ғой ұсыным деген дүние болады яғни мысалы мен менде өте көп кейстер бар мысалы біз фейсбукқа келген кезде екі мың оныншы жылдары келдік жазып бастадық күніге он пост жазамыз иә жаңағы шахматтың тарихынан бастап шахруханның өміріне шейін жаңағы саясаттан бастап енді білмеймін енді білесің ғой енді иә жаза бересің жаза бересің саусағың уже мозоль шығып кеткен бірақ одан дым пайда жоқ иә мысалы үкімет сені қыстырып жатқан жоқ ол сөзіңді ол фейсбук саған ақша төлеп жатқан жоқ сосын келіп жылайсың қарасаң орыс тілділер жаңағы бай бақуатты өмірін сүріп жатыр мальдивада қыдырып жүр машинасын алып жатыр бірақ жазып жатқаны сол сен деңгейлес тіпті сенің шеберлігің одан жоғары болуы мүмкін содан бір бес алты жыл жылағаннан кейін тырнақшаның ішінде жылағаннан кейін енді ә, күні түні пост жазғаннан кейін ойлана бастадым мен бір нәрсені дұрыс істемей жатырмын жек көрудің орнына түсін деген секілді жаңағы мысалы әлішер елікбаев ержан рашев гүлнара башкенова білмеймін осы михаил ой кімді айтсақ болады жаңағы орыс тілді орта мануилов болсын в общем наримуша болсын бәрін зерттеп қарадым да бұлар қалай жазады деп бұлар жарнамалық материал жазады екен бұлар бір ә, басқа бір сипатта жазады содан кейін мен бірінші олармен достасудың жолын таптым да мысалы ол әлішер елікбаевпен мысалы мен бір қателеспесем бір үш жылдай бір <laughs> енді әзілдеймін енді қыз сындырған секілді кәдімгі қыздың соңынан жүргендей жүрдім мысалы <laughs> үш жыл бойы ол қайда барады сонда барады ол бір ақылы семинар бола ма мен ақыл ақшам төлеп ақылы семинарға қатысамын бірінші қатарға отырып аламын ол бір жас жас отан бір білмеймін жаңағы жастармен кездессе ма ол миллионыншы рет айтып жатыр әңгімесін уже жатқа білемін бірақ алдыңғы қатарда отырамын оның бір қуат деген досы болды соған айтамын шыққаннан кейін бір шай болып қалса мен қасында отырайыншы бір үшінші қатарда әшейін деген сияқты яғни көзіне таныс болайын бірінші одан кейін мысалы бір продажный журналистика деген кітап шыққан меломанда сол кітапты сатып алып бір тренингтен кейін өзіне сыйлап былай шыққаннан кейін мен аты жөнімді айтпай ақ сіз все равно сейчас забудете но эта книга от меня енді орыс тілді ғой жаңағы кітапты сыйлап а қызық екен то есть кітаптың өзі мен атын әдейі сондайын таңдағанда енді продажный журналистикада енді кішкене провокационный есте қалатындай ат керемет болмауы мүмкін кітап бірақ аты қызық тақырыбы кейін келесі кездескен кезде есіңізде ма мен сізге өткенде кітап сыйладым а книга то есть бүйтіп іліп былай тоқыма <laughs> өрмекші тор торған секілді жалап жайлап жайлап арт қатардан алдыңғы қатарға оның досына шығып оның шайды әшейін шай ішіп отқанына қарап отырайыншы деген секілді сосын жа кітап сыйлап іліп есіңізде ме мен кітап сыйладым а деген секілді сосын фейсбукта бес мың адам толып кетті бес мың адамның көзінше бір адамды удалить етіп мені қосыңызшы сіз мен оқып көріңізші бір екі постымды ана түсінбесеңіз мен қазақша постымды гугл транслейтке аударып көріңіз мен сізге даже орысша жіберейін ә, ол кездегі менің мақсатым не иә не үшін істеп жатсыз lg electronics деген компанияға мені деп өйткені ол кезде lg крутой болатын екі мың бесінші жылдары илья ильин әлішер елікбаевтың қолында жаңағы lg g пять деген телефон жүреді менде бағанағы секілді дүние ғой мотивация неге ол телефон маған бермейді мен мен мен де күштімін ғой деген секілді бірақ сен lg қыстырып жатқан жоқ ондай адам бар екенін білмейді бағана гугл секілді мысалы мен екі үш жыл жүргеннен кейін әлішердің бетін бері қаратқаннан кейін барып лдг да эйр астанаға да сол ұсынды болмаса бейбіт әлібековпен олай керемет бір ұзақ болған жоқ бірақ бейбіт әлібековпен танысқанда мысалы тумимен арғымақпен ә, момбламен жұмысымыз жүре бастады да динара сәтжанмен байланыстан кейін мысалы қаншама есік ашылды яғни ә, айтайын дегенім менің ойымша бұл таныстықтан гөрі бағана мен айтқан нетворкинг шығар адамдарды дұрыс пайдалану бір жақты қарамау керек қой енді иә иә, иә. және ол адамдар да мен пайдаландым мысалы әлішер елікбаев өзінің кофейнясы ашылған кезде әлі есімде төреғали төрәлін әке шақырып бердім ә, қайрат нұртас келіп өлең айтып берді ойлап қараңыздаршы мына қазір бір кофейня ашылады меганың ішінде қазір енді мүмкін емес жағдай сол кезде білмеймін қайрат нұртастың қалай кездесіп қалғанын төреғалидің қалай кездесіп қалғанын ватсаппен еще жаңағы бара салшы ойлап қараңыздаршы тегін ангелинас деген кофейня қайрат нұртас барып ән айтады ән емес енді барып неге түседі суретке суретке и адамдар сол үшін келіп ақша табады и бір тиын төлемейді оған просто менің бір ауыз сөзім үшін төреғали мырза да сөйтті ойлап қарайыншы кофейняға апару еще бір тиын төлемей енді ол да сол кезде жұлдыз кезі ғой осыдан иә, иә. екі мың он алты екі мың жеті яғни ол да әлішер де мені пайдаланды и мен оны менің оның қажетіне жарағанына мен ырза болдым және мен де оны пайдаландым ол да менің қажетіме жараған ырза болды болады ойымша нетворкинг осындай болу керек деп ойлаймын да яғни бірін бірінді дұрыс пайдалану және пайдалана алатындай қабілеттерің болса конечно жақсы екен иә асылсыз екен ақша туралы сұрау енді бір аса әдепті сұрақ емес қой өреке дегенмен сіздің бір сапалы контент дейміз бе екен бір жалпы соны өндіруге кететін энергияңыз бен соны қарымтасына алатын қаламақыңыз бір пара пар ма енді ол ә, тағы да бір субъективті пікір мысалы біреу дәл мен жазып жүрген дүниемді бір жиырма мыңға істейді дәл мен осы жұмысымды болмаса мен салып жүрген видео yeah. репортажымды біреу елу мың теңгеге істейді мысалы mm -hmm. мен мысалы екі жүз елуге істеймін әлде үш жүзге істеймін деген секілді mm -hmm. бұл яғни мен бір белгілі бір күш уақыт жұмсаған кезде шаршаған кезде сол шаршағымды басатындай көлімді жұбататындай ақшаны мөлшері болып тұр да бұрын мысалы жүз мың теңгеде осы бір қанағатты беретін қанағат дейміз ғой бір шаршағаннан кейін болды қарны ашып келген кезде бір бір кусок нанға тоясың ба екі кусок нанға деген секілді ғой бұрын сол жүз мыңға да қанағат дейтінбіз екі жүз мыңға да қанағат дейтінбіз қазір мысалы үш жүз мың яғни бұл тәбеттің артуы деп те айтсам бола ма жоқ бұл больше бір жаңағы өзіңіз айтып отырған жақсы өмір сүруге деген қалауым жоқ бір бір мен бір осынша күш жұмсадым осының өтемі шамамен осындай деп оны адам өзі шығарады ішкі таразы ғой өйткені оны статистикамен болмаса бір просмотрмен қазір охват дейді engagement rate иә ag мен өлшеу мүмкін емес мысалы тот же самый әлішердің бір посты мысалы үш жарым миллион теңге тұрады екі абзац жазғаны енді сен оны қалай өлшейсің неге ол үш жарым миллион деп айта алмайсың может үш миллион төрт жүз жиырма мың теңге деп ешкім <laughs> дауласа алмайды да иә. өйткені ол әлішердің қиялынан бір өзінің қалауынан туған сома өйткені ол сол сумманы қанағат тұтады одан азы уже оған бір бес жүз теңгесі келді да мысалы біз үшін мысалы көрдіңіз ба бұл сосын екінші дүние бар нарық сені солай бағалайды яғни мынадай бір дүние бар ғой голливудта да бір нашар мысалдар болды мысалы айталық бір екі бір актер білмеймін тоби магуайр там білмеймін осы киноға түседі бір сосын алады да бір бес миллион доллардың орнына мысалы ал мен ертеңнен бастап он бес миллион долларын сұраймын дейді да мысалы а нарық айтады а кет арды құйрығынан бір тебеді да онда сен ешкім керек емес деп керісінше қаламақысын көтергеннен нарыққа жарамай қалған қайтсақ ә, актерлар да көп шоумен дейміз бе бизнес біздің салада яғни нарық сол бағаны бұл ана кәдімгі компанияның акциясы секілді ғой мысалы тесланың акциясы осынша деп нарық бағаласа ол компания да солай бағалап тұр да екеуі үндесу керек та жаңағы нарықтың сұранысы мен сенің сұранысың қалауын сенің қалауың мен нарықтың сұранысы үндескен кезде орысша айтқанда органичный болады үйлесімді болады мхм сондықтан <laughs> осы баға нормально деп жаңа яков федоров деп қалдыңыз ғой енді ол кісі де блогер саяхатшы бір сіз бір қазақылығы басым бір оңтүстіктен тараздан шыққан адамсыз осы яковпен сізді не байланыстырады орталарыңызда ә. не махаббат сіздерде енді солай бір үйлесіп кеттік ә, біз енді 2004 жылдан бері таныспыз негізі 19 жиырма жыл болып қалыпты уже танитынбыз дебат сол баяғы таныстырған бірақ 2012-де бір қайтадан таныс табыстық былай арамыз үзіліп кеткен еді ә, тальгода кездесіп қалып давай бірге саяхаттайық деп негізі мен саяхатқа деген қорқынышымды басқан саяхаттың алдындағы фобиямды жеңген соны жеңуді үйреткен адам ол яков федоров ол, ол однозначно бір ауыздан өйткені оған дейін мен мысалы алты жасыма шейін бірде бір елге саяхаттамағанмын енді өзің де білесің бірге жұмыс істедік қанша ақша болды бойдақпыз иә жиырма алтыға шейін үйленбедік енді бос уақыт ақша да бар енді қырғызстанға бару не тұрады мысалы өзбекстанға бару не бірақ менде жаңағы фобия болатын қазір көп оқырмандарда жаңағы міндетті түрде ағылшын білу керек қасында біреу жүру керек адасып кетемін жаңағы құдай ау не бар ұрып кетеді білмеймін суға түсіп кетемін бір нәрсе деген сияқты в общем сол фобияны жеңуге көмектескен яков одан кейін ә, мәселе одан да бөлек оның адами қасиеттері шығар деп ойлаймын өйткені жаңағы исламда да айтылады ғой адамды жаңағы үш жағдайда сына ақша беріп көр үйінде көр үйіндегі жағдайын көр сосын жаңағы сапарда көр дейді ғой өйткені адам бүкіл жаман мінезде жақсы мінезде шығады яковтың жақсы қасиеті мысалы мен әлі күнге шейін айтамын біз индияда болдық екі мың қай жылы енді есімде жоқ ратхамбор деген жерге бардық ол жолбарыс паркі тек жолбарыстар жүретін парк енді жердің бір жері раджастан штаты үш адамбыз асқар деген досымыз бар сол бір екі төсектік орын алыппыз енді комнатаны ашқан кезде екі төсектік енді бір адам жерге жату керек та мысалы мм сонда әлі күнге шейін мен соны кейде яковтың есіне салсам оның есінде жоқ екен ол эпизод яғни демек ол маған әсер етті деген сөз да оған әсер етпеген сол кезде яковтың белі ауырады бүкіл несін сыртынан айтып жіберген ба ауруын диагнозын остеохондроз бір бәлесі бар в общем сол бірден айтады да мынандай нәрсе ғой ал енді біреуіміз жерге жатып тұрып да мен жерге жатамын дейді да уа мен жерде жатқанды күшті ұнатамын осы хотя біліп тұрмыз оның арқасы ауырады негізі ол да комфорт жақсы көреді біз секілді то есть сәл ол жерде бір он секунд пауза ұстап қалса мысалы енді кім жатады енді енді арамызда кім үлкен үлкен десе ол үлкен мысалы енді қалай енді інішектер деп айта ма мысалы кейде болады ғой адамдар бір иә. үшеуін ыңғай жағдай ол ыңғай жағдай қалдырмау үшін екеумізді алды да бір секунд ойланбастан мен жатамын деді мысалы ол енді үлкен кісіліктің көрсеткіші осы секілді детальдар ол жинала береді мысалы біздің саяхатта мысалы мен айталық мен оған 386 доллар 22 цент қарыз боламын мен сол ақшаны қайтарамын там 22 центімен ол да солай яғни мысалы біз 10 жылдан аса саяхаттап келе жатырмыз да отыз аса елде бірге болыппыз бір арамызда мен жүз пайыз гарантиямен айта арамызда бір цент болмаса бір тиын қаржы жоқ деп өйткені ол тура прям жиырма екі тиын ба тиынға қайтарады мен жиырма бес тиын ба жиырма бес тиын қылып қайтарамын и ол сенімділіктің көрсеткіші да мысалы е жабасашы енді сен енді төле осы жолы сен төлей сал енді мысалы кейбір қазақтармен де мәселе қазақ орысты бөліп жатқан жоқпын кейбір ағаларымызбен де не қылдық мысалы өзіңді бір сәл не сезінесің мм че то мынау кісімен братишка болып жатқан сияқты келесі жолы че то бір нәпсіне тиеді иә мысалы бір, бір ол, ол адам өзі байқамайды айтайын деген сапарда осындай бір дүниелер маңызды да сапарда сен адаммен тең дәрежеде болуың керек та тең дәрежедегі әріптес сәл жасыңмен жағдайыңмен байлығыңмен жаңағы сәл басынсаң или өзіңді кемшін сезінсең ол сапар уже дұрыс сапар болмайды да мысалы ондай болмау керек жақсы саяхат енді сіздің желідегі бір сөз қолданыстарыңызға енді ел тәнті болып жатады ғой өздері жазып жататын шығар сіз де байқайтын шығарсыз шынымен көп білесіз бе әлде бір гуглды өте жақсы пайдаланасыз ба екеуі де бар біріншіден ә, мен сақ өзі жалпы гуглды сауатты пайдаланудың өзі деңгейі ғой иә, негізі ол ол кәдімгідей білім қабілет иә. машық біріншіден мен керексіз ақпаратты өте көп жинаған адамды ойлаймын мен басында қазір құдай самасын ә, лениннің yeah. Иә. жаңағы ульянов болғаннан бастап не үшін ленинге ауысқаны оның ағасы декабристтер ме еді жаңағы көтерілісінде ат тастаған жылы күні деген айшвария райдың туған ауылы бангалор штаты десең мысалы да өйткені оған себеп болған дүние мен жаңағы отбасылық жағдайым ағам болмады әпкем болмады мені бағыттайтын адам болған жоқ қай кітапты оқисың мысалы жандарбекке біз тәнті боламыз ғой әкесі айтақын жаңа бірінші класста мынаны оқытқызған екінші класста анау бес ғасыр жырларын екінші томын оқытқан басқа нәрсеге миын ашып қалған соның арқасында ол терминатор болып шықты ғой енді айтыста терминатор кәдімгі четко басы кәдімгі компьютер секілді жұмыс істейді бізде олай емес үйде қандай кітап бар ал кітап негізі сол жаңағы әсем деген атамның сексенінші жылдары қайтыс болған жетпісінші жылдары қайтыс болған жетпіс үшінші жылы қайтыс болған атамнан қалған қор болатын яғни ол кітап бір моральдық тұрғыда ескірген кітаптар да кәдімгі әбден уже оқуға тұрмайтын кітаптар болды кәдімгі химия металловедение кибернетика ә, болмаса ана советский отрывной жыртылмалы календарлар болатын оның неге екенін отқа да жақпаған мысалы жетпіс бесінші жылғы календар жетпіс алтыншы жылғы календар қалың болады ғой соның бәрін оқығамын да мен парақтап сосын ауылдың кітапханасында он төрт мың кітап болды мен шамасы мен басқа істейтін ештеңесі жоқ ол кезде ютуб жоқ гугл жоқ тикток жоқ и сол он төрт мыңның бір кемінде жартысын оқыдым ау деп ойлаймын өйткені әлі күнге шейін есімде титаниктің чертежі қорғалжын қорығы туралы кітап оқығанмын не үшін оқығаным есімде жоқ мысалы деймін да ә, екіншіден ол гуглды қолдану өйткені сегіз жыл мен программист оқыдым бәрібір мен адасып мамандық таңдағаныммен енді қазір адасып деп айтамын енді дұрыс емес деп таңдақ деп айтамын бірақ ә, керісінше мен кейде қуанамын сол интернетті елден бұрын меңгергенім немесе ә, блог блогер болуым да сол мүмкін программист болып оқығаннан шығар гуглда дұрыс запрос жасау ә, үшінші қабілет бұл менен дебатты ойнаған ойлаймын өйткені мысалы саяхат туралы репортаж жасаңыз көп адам таңғалып жатады сіз осы ақпарат қайдан білесіз мен айтамын ол мен мен де сол википедияны қараймын мен де сол міне гуглды ашқан кезде алғашқы он запрос мен де соны қараймын бір, құпия бір кітабым жоқ yeah. Иә. шыңғыс ханның жаңағы құпия кітабы деген сияқты ондай жоқ просто мәселе ақпараттың анализінде mm -hmm. осы мысалы жүз ақпарат ә, оқысам соның ішінде қайсысы енді оқырманның психологиясына жүрегіне селт еткізуі мүмкін осы ақпаратты немен байласам екен қандай параллель келтірсем екен қазақстан тарихымен мысалы кеше мәскеуге бардық иә жаңағы отель ашылды соңғы саяхатым дейікші ә, сол кезде мысалы мен ойландым ойландым так мәскеуде қонақ үй ашылып жатыр қалай сторителлинг құрсам болады аха өте банальный жол бар қандай біз мәскеуде үш рет өртедік деп мақтанамыз жаңағы фейсбукта кейбір жаңағы даңғойлар даңғаза адамдар ойбай тоқтамыс ханның кезінде батый ханның кезінде хотя ол біздің де ханымыз болса жарайды алтын орданың ханы біздікі дегенмен керей хан ә, керей ханның кезінде қырым ханы сондай болған екен қысқасы ә, бірақ бұл мақтаныш дұрыс емес қараңыздар ол факті енді фактіні сен қалай қолданасың бұл мақтаныш дұрыс емес нағыз мақтаныш ол міне осылай отель аш кафе аш орыстардың төрінде то есть сен оларды тамағымен баура сервисімен жаула жүрегіне ә, білмеймін жаңа өнімін ұсын мысалы телефон алған кезде біз стив джобстың ә, дзен буддист болғанын және ә, айфонның дизайнын көрсеткен кезде ол жаңағы тастан шабыт алған біз қарамаймыз ғой <laughs> болмаса қазіргі президентінің енді жыныстық <laughs> ориентациясын кім екеніне болмаса Apple компаниясы ол ол шығарып жатқан ел кезінде біздің туысқандарымыз ғой біздің үндістер туысқандарымыз ғой кәдімгі тура түрі бір ғой ортақ сөздер бар соларды аяусыз қырған ел екенін еске алмайсың ғой сен өнімге бірінші құлайсың да яғни айтайын деген қараңыздаршы сторителлинг қалай құрылды айтайын дегенім осы ақпаратты бәрі біледі просто қалай сен осыдан бір конфетка жасайсың қалай оны түйесің қалай бір бұрайсың немен байланыстырасың ә, сондықтан мен өмірімдегі ең ә, бір үлкен ә, бір жетістігім деп ойлаймын бұл дебат сегіз жыл ойнағаным өйткені критический мышление осы Ақпарат анализ жасауды біз арнайы оқыған жоқпыз дебаттан білдік дебаттың арқасы жалпы информацияның көптігі адамды бір болдыртып шаршататыны да анық сұрақ бір ақпараттық гигиена құралдарыңыз аспаптарыңыз не сіздің охо бұл ақпарат бұл жайында енді теориясын өлтіріп білеміз бірақ өмірде мен де жаңағы нәпсімнің қалауы тик токта отырып қаламын кейде мен де инстаграмда жүзіп кетемін жаңағы <laughs> серфинг дей ма қазақша аударған кезде серфинг қалқып кетемін ә, қазір бірақ мен ақпараттық гигиена ретінде ешқандай жаңалық м агрегаторын болмаса сайтты оқымаймын деп айта аламын жүз пайыз бұрын жазған едім ақ кезет бар ғой информ кезет бір бәле риа ру бір ешқандай өйткені біріншіден мен қазір журналист емеспін ғой біріншіден яғни мен хабарда емеспін қазақстанда емеспін маған бір ақпаратты қалқып отыру сүзіп иә. отыру керек емес ә, блогерлік енді нақты бір өзім салама керек болған кезде ақпарат сүземін сосын екінші гигиена түрін айтайын ба мысалы дәл мен саяхатшы ретінде жұрт таныған кезде бәрі сұрайды птушкин видеоларын көрдіңіз ба люди жаңағы икс ә, комаровтың видеосын көрдіңіз ба мен айтамын көрмегенмін деймін неге өйткені мен нақты видеоны көп көретін адамдар көбіне бармайтын бірақ армандайтын адамдар ғой мысалы допустим гавайяға ол бара алмайтынын біледі да армандайды сосын гавайяның видеосын көреді да мәз болады да лайк басып жаңағы өй молодец деген секілді мен айтамын да мен нақты бір дубайға баратын болсам птушкин видеосын сол кезде ғана көремін мысалы нақты баратын кезде болды а мына жерде былай айтқан екен а мына бір кофейняға барған екен мен де қазір адресін біліп алайын деген секілді мақсат көрдіңіз ба ал бізде көп адамдар мынау арманы мен қиялын шатастырып алады да көп уақытын сол қиялындағы дүниелерді бір қараумен жаңағы қыздардың суреті жаңағы машиналардың yeah. Иә. обзоры иә жаңағы колесадан бүйтіп жүзге иә, әсіресе еркектер жаңағы күніге жатар алдында бір жа... қажетсіз ақпарат қой негізі иә yeah, жоқ қажетсіз болған кезде дәл қазір қажетсіз ғой иә дәл қазір қажетсіз и мысалы мысалы жаңағы таксистердің саясатқа әуестенуі болмаса ана кішкентай балалардың білмеймін бір үлкендер даже білмейтін ақпаратты білуі бір ақпараттың шекарасы жойылып кетті да бұрын мысалы бір градация болатын мысалы сен бір бес жасқа келгенде келгеннен yeah. Иә. бастап бір ақпаратты білетінсің он жаста бір ақпарат саған бір есігін ашатын иә жиырма жаста бір дүние бір кілті сенің yeah. Иә. қолыңда болатын қазір ондай емес қой барлық тесіктен ақпарат ағып жатыр и одан сақтану мүмкін емес сондықтан да менің беретін кеңесім біріншіден нақты өзінің салана мамандығына керек болса ғана оқу екіншіден мен так. рұқсат берем кейде не үшін мына біздің тілде насмотренность деген сөз бар яғни көздің қанығуы мысалы мен бір әдемі үйлер болмаса жаңа әдемі машиналарды кейде еріксіз қараймын неге Көзінің көзімнің қанығуын күшейту үшін мысалы насмотренность деген сөз бар яғни көзің әбден әдемілікке қанықса сен мысалы кез келген әдемі емес жерден шөл даланың ішіне апарып тастасаң да бір әдемілік тауып аласың мысалы көрдіңіз ба бір кез келген жерден пропорция симметрия фибоначчи теоремасы золотое сечение бір композицияны тауып аласың өйткені көзіне әбден жақсы кино көргенсің жақсы музыка тыңдағансың жақсы картиналарды көп көргенсің и көзің кәдімгі жаттығып қалады мышечный память деген секілді кәдімгі көздің памяті болады кез келген жерден ракурс көресің кез келген жерден композиция көресің мен осы үшін кейде енді мен уақыттың шығыны ретінде санамаймын <laughs> ол кәдімгі мен оны тренировка ретінде айтсам фитнеске барасың ғой кәдімгі иә. кардио <laughs> режим деген секілді кәдімгі мен арнайы <laughs> ә, мысалы пинтересттен интерьерлердің дизайнын көремін болмаса м жаңағы минимализмнің ә, симметрияның фотоларын көремін әдемі үйлердің нелерін қараймын неге әдемі деген секілді и көзімді жаттыр, жаттықтырып жатырмын деп ойлаймын яғни оны мен зая деп санамаймын түсу иә. су керек емес па бір сағат мен айттым ғой сізге арнап жүз сұрақ жаздым бүгін таңертең ерте тұрып ана утами деген қазір ютубта шоу бар ғой адам шаршаған сұхбат береді үш сағат төрт сағат енді сұрақ қалмайды да носкиіңіз қайда деген сияқты пожалуйста айта аламын деген сыман деп мынау да сыман айтпақшы бірақ жарнама ақша төлейді қыста неғып кроссовка киіп жүрсің айтпақшы ә, экономдап не сумкама үшін екінші алмас үшін енді сіз саяхатшысыз ғой өреге саяхат туралы да бірнеше сұрағым бар осы біз білгенмен қалың оқырманыңызға қызық шығар деп ойлаймын біздің тәлім тв ыыы ютубтағы көрермендеріне қызық шығар деп ойлаймын саяхаттарыңыздың бір демеушісі кім өзі демеушілер соңғы бір екі үш жылда пайда болған шығар оған дейін осы сегіз жыл жеті жыл өз ақшаммен саяхаттап жүрдім иә оның алдында енді білесің хабарда командировканы саяхат ретінде қолдандық Э, ең бірінші саяхатым мұхамеджан тазабек деген кісі бар э, мұхамеджан тазабек ағамыздың шақыртуымен 2011 жылы сәуірде төреғали төрәлі бар ринат зайытов бар қысқасы қырық айтыскермен бірге мен қырық біріншісі жаңағы белый ворона деген секілді жаңағы жалғыз блогер болып умраға барғанбыз 2011 жылы ең бірінші шетелге саяхатым саналы түрде паспорт алып суретке түсіп деген сияқты ғой кәдімгі саяхатқа баратырмын деп сезініп содан кейін басталды одан кейін хабарда командировкалар чернобыльда болуым ауғанстанда болуым білмеймін әзірбайжанда болуым яғни командировка жұмыс сапары ретінде одан кейін өзіміз саяхаттап бастадық ә, билетті бартерге алып эйр астанадан басқасынан одан кейін соңғы екі жыл міне мен кейс ретінде қолданып жүрмін мысалы мен биыл он үш елде болдым мына бағдарлама шығып кеткенше 14 елде болатын шығармын жарайды 14 елдің біреуіне бір теңге ақшам ақшам кеткен жоқ мысалы біреуіне бір теңге ақшам кеткен жоқ қалай қол жеткіздіңіз бұған тағы да жеке бренд яғни саған деген ә, образ біріншіден ә, менің оның алдындағы саяхаттарда жасаған контентім жаңағы сторис репортаж дейміз ғой жаңағы эфиопиядан жасаған контентім білмеймін дубайдан білмеймін руандадан yeah. Иә. жапониядан жасаған контент менің жүз сексен адам ішінде енді жүз сексен адам ішінде бизнесмендер де қалталы азаматтар да оқиды ғой тәнті болған кезде контенттің сапасына тәнті болған кезде осы мен ақ сіздің қасыңызда жүрейінші осы просто каспий голыңызды қалдырып кетіңіз мен қасыңызда жүремін ақшаның бәрі менен қажет болса даже артық төлеймін сіздің қасыңызда жүріп ә, көргім келеді осы қалай түсіресіз контентті екіншіден ол бағана керексіз білімнің пайдасы енді тиіп жатыр мысалы мен ойлаймын жеңіс саған білесің ғой тағам иә асханалар жеңіс ол кісінің даже инстаграмы жоқ ә, қызықпайды әлеуметтік желіге ол кісімен өзіміз біз төрт елде бірге болдық солтүстік кипр черногория албания жапония міне соңғы сапарымыздың алдында сонда ол кісімен маған не үшін қызығады немесе мен неге жүр мен мен ол кісіге дым пайдам жоқ қой шығыннан басқа не оны жарнамалай алмаймын жарнамалайын десем де ә, шамасы менің түрлі саладағы көзқарасым қызық шығар деп ойлаймын мысалы сол бахтияр мырзамен австрия лихтенштейнде болса руслан пен сырымбек америкада білмеймін осы соңғы мысалы осы 14 төрт елде болған кезде менімен бірге баратын адамдарға бизнесмендерге менің сол бизнес өмір ислам ә, білмеймін украина білмеймін қандай сұрақ болсын менің көзқарасым қызық шығар деп ойлаймын әйтпесе адам не үшін ә, <coughs> маған ақшасын төлейді өйткені мен оларға істеп жатқан жоқпын ғой сол үшін сізге төлеуге дайын сол үшін сіздің қыдырғаныңызды төлеуге дайын иә, ғой иә. қазақша иә иә иә, иә енді сапарды бір жол азабын ыыы жаңағы қиын деп айтып жатады ғой біздің қазақтың түсінігінде бір энергияңызды қалай жеткізесіз өзі бір алматыдан астанаға ұшсаң бір демалғың келеді ғой енді бұл бір ішкі қуаттан деп ойлаймын энергияңызды қалай толтырасыз керінше саяхатты жақсы көретініңізден жалпы түсіндік мысалы мен үйге келгеннен кейін барып ауырамын үйге келем, астанаға келем, прям бір оказывается қолым ауырып жүрген екен қолым ауырып бастайды да мысалы аяғым қақсайды болады ғой бір кәдімгідей болдырған ал саяхаттың барысында ол сезілмейді өйткені ішкі қуат деген болады жаңағы yeah. Иә. бүйтіп ана бір жиырылған не жаңағы серіппе сияқты болып тұрасың ғой бүйтіп иә. бір бүкіл сенің мысалы эфиопияда мысалы былтыр болған кезде эфиопияда біз есімде 14 күн болдық жеті самолетпен ұштық бір елдің ішінде 125 бес адам тұрады үлкен ел ғой енді өте үлкен ел бәрін үлгерші мысалы әлі есімде үш күн тамақ ішпегенбіз үш күн тамақ ішуге уақыт жоқ өйткені ол тамақ ішетін уақыттың бәрін біз графиктен сызып тастағанбыз оның бәрі артық уақыт деп а енді үш күн өмір сүру мүмкін емес қой тамақсыз біз қуырылған бидай сатады эфиопиядан андай пакетте шан шан пакеттің ішінде соны біз сумен запивать етіп жүрдік кәдімгі таксидің ішіне кірген самолеттің ішіне кірген кезде кәдімгі жейміз да ана қуырылған бидайды жем жеген жылқы жем жеген жылқысы иә кәдімгі бөктік сол бидайға үш жарым күннен кейін барып өзімізге жарайды болды енді қой енді бір тамақ ішейік деген сияқты ыстық сорпа ішейік деген секілді мысалы биыл руандада болған кезде руанда угандада он екі күн жүрдік он екі күн тек банан жедік біз енді халал емес болды сосын халал да табылды бірақ мен на принцип қуырылған банан бұқтырылған банан асылған банан короче бананын бүкіл тойып шықтық ә, сапар азар деген кезде мүмкін осы тамақтан шығар бірақ мен одан қиналмаймын мен осыдан ләззат аламын бір мәселе айтып, айтып отыру үшін әдейі жеген жоқпын соның бір рахатын сезінесің мысалы мен мексикада жаңағы білмеймін халал харам білмедім мен бірақ жай дәмін жеп көрдім мен жаңағы кактуста жүретін құрттарды құмырсқа құмырсқаның баласын жедік иә мысалы личинкасын жедік ол шегірткені баяғыдан жеп жүрміз ефепада жедік мексикада жедік шегірткені жақсы көремін мысалы мен ауылда жегем шегірткені қуырып жейтінбіз папа мама ойнаған кезде майға қуыратынбыз итбалық жейтінбіз біз мысалы итбалық деген бар ғой итбал итбалық иә иә балық бақаның әлі иә иә, иә. толу э, <laughs> жартылай бақа тұр соны қуырып жейтінбіз енді бақалардан кешірім сұраймын халықаралық бақалар қауымдастығынан яғни ә, бұл да бір экспириенс қой мен мысалы адам үнемі үйреншікті ісін істей берсе үйреншікті тамағын жей берсе оның миыда миында жаңа нейрон пайда болмайды да бір yeah. Иә. шок алмайды әсер алмайды мысалы күніге манты жей берсең күніге сол жұмысқа сол бір маршрутпен бара берсең отбасыңызды да осы саяхатпен асырап отырсыз ба ә, асырап отырмын деп айта алмаймын әлі де мен саяхатты шығын категориясында ә, қарастырамын шығын уақыт шығыны бұл нәпақаңыз отбасыңыздың нәпақасы қайдан а жоқ ол басқа жұмыстар бар ғой менде мысалы мен проектілер аламын мені бағана басында таныстырған секілді медиа маман ретінде мысалы компаниялар консультациямды сатып алады мысалы арғымақ арымаққа жоқ екен үстінде ә, туми болсын ә, америкалық бренд иә мысалы монблан эйр астана секілді компаниялар мысалы менің қызметімді сатып алады болмаса біз ә, әкімдіктерге компанияларға семинар береміз яғни әлеуметтік желіні қалай жүргізуін бұл баяғы біз тоғыз жылда бір айналысып келе жатқан ісіміз сосын жарнама сосын енді айта берсе көп негізі істейтін жұмыс көп ә, маған келетін ұсыныстың бір жиырма процентін ғана үлгеріп жүрмін деп ойлаймын әлемнің қанша елінде болдыңыз елу бір осы қанша ел бар әлемде 195 ел бар негізі ресми мойындалған ну ар жағында тағы бір жеті бүкіл әлемді аралап шыққыңыз келеді ғой енді сіздің шамасы түсінгенім бойынша жоқ осы осы бір не, не ма мотивация ма не осы бір не беретін шығар біз секілді отбасылы и исламдағы адам үшін э, мүмкін емес деп ойлаймын өйткені кейбір елдер бар ол елдерге бару кәдімгі суицидпен тең мысалы сомалиге цар деген республика бар орталық африка республикасы э, яғни ол елге бару енді кейбір ислам ғалымдарының пәтуасы бойынша э, суицидпен тең деп айтылады өйткені сен біліп тұрсың сені иә yeah, өлтіріп кету мүмкіндігі елу де елу екен екі жағдайдың бірінде сені өлтіріп кету болады ғой бір ана бомба болған кезде жаңағы қызыл <laughs> әлде жасыл yeah. Иә. саперлар екеуінің біреуі бомба жарылады тура сондай елдер бар мысалы мысалы енді ол елдерге барған саяхатшылардың көбісі сол орыстың украинаның әлде шетелдің жалғыз басты кәдімгі өлтіріп кетсе сұрауы жоқ адамдар болады кәдімгі иә. әкесі де жоқ шешесі де жоқ әлде содан бас тартқан баласы жоқ бір аманаттайтын әйелі жоқ бір ә, біреуге қалдыратын иә то есть өлсе өлді мысалы қазақстанда өзі сондай адам бар ма бүкіл әлемді бүкіл жаңағы екі жүз елді аралап шыққан сіз оны танисыз ба мүлдем мүлдем ешқандай әлеуметтік желі жүргізбейтін ешқандай жеке бренд байланыспайтын гуглда бір интервью бар бұрынғы журналист 195 елде болған кім деген кісі ә, атын да білмеймін серік бейсенбеков деген секілді ма типа сондай бір қазақ іздеп көрмедіңіз ба танысқыңыз келмеді ма одан кейінгі мен білетін адам сапар ысқақов жүз отыз елде болған атамыз сексен иә. жастағы ә, одан кейінгілер енді мен білетін тоқсан елде анатолий цой досымыз одан кейінгілер уже яков жетпіс екі ел жайлап жайлап кете береді біз соны біз ең азы біз қазақта тағы мынандай бір ұғым бар ғой біз ер жігіт еліне қызмет ету керек дейді ғой енді сіздің бір қыдырғаныңыздан елге қандай пайда бар вот пайда бар <laughs> дейсің ол енді марлан ағамыздың сөзі бар ғой ә, мәнді іспен айналыс немесе айналысып жүрген ісінен мән тауып ал дейді осы сөз маған қатты әсер етті сөйтіп саяхатта мен не істеп жүрмін осы саяхат құр қыдырыс болып кетпесін ертең ол дүниеде де жауап береміз бұл дүниеде де жаңағы жұртқа пайдасы болсын енді жаңағы мемлекетке салық төлейміз ба әлде әке шешеміз де бір жаңағы әкім болсын деп туды ғой негізі болмадық мысалы да енді үмітін ақтамадық сондықтан менің ойымша ә, бұл жаңағы ең бірінші ақпарат беру деп ойлаймын тағы да сол птушкин қазір соғыс болып жатыр ғой украинада жаңағы әлемнің бас саяхатшыларының бірі птушкин бір керемет видео жазды соғыс басталған кезде осы ресей басып кірген кезде осы кезге шейін маған елдің бәрі айтты дейді да жаңағы сен неге үкіметке қарсы шықпайсың неғып жаңағы талабыңды ашық білдірмейсің жаңағы саясатпен неге айналыспадың ол айтады да мен анық саясатпен мен, мен айналыстым дейді да осы соңғы он жылда өйткені мен әр барған елімде мысалы неге люксембург дамып кетті дамуының жолдарын көрсеттім бұл саясатымен немене дейді да яғни халықты ағартумен немене халыққа төте білім берумен немене дейді болмаса швейцарияға бардым көрсеттім шығып көрсеттім көздеріне бұлар міне мына себептен дамыған жаңағы коррупционерлерді отырғызған бұлардың жаңа банктері прозрачный болады ғой бір менің жихадым енді тырнақшаның ішінде әлі де тырнақшасыз кәдімгі менің соғысым осы болды дейді да сондықтан да осы сөз маған ұнайды ә, жұртқа пайдалы ақпарат беру хотя бы зиянын тигізбеу и шабыттандыру мысалы біз соңғы рет жапонияға барған кезде он тоғыз адамды апардық сырымбек екеуміздің алғашқы бизнес турымыз сол кезде тоғыз күн жүрген кезде ә, мақсатымыз не болды шабыт алсын дедік өйткені ол адам барлығын бизнесі бар бірақ шабыт жетіспейді потолокты тесу үшін бір келесі бір болады бір сұлу қызға ғашық болу әлде бір жаңағы эверестті бағындырамын деген секілді бір асқақ мақсаттар болады бір шабыт беретін дүние соны бір жапониядан бір көрсетуге тырыстық мысалы храмынан тастар бағынан 15 бесінші тас тауып көр деген секілді жаңағы ә, білмеймін токионың бір қоқыс өртейтін заводтың ішінен мысалы да бір шабыт деген секілді сондықтан да менің посттарым біріншіден шабыт беру адамдарға деп ойлаймын қалталы адамдарға жарайды өмірінде бәрі жақсы адамдарға а басқа адамдарға жастарға ол білім беруді ойлаймын енді ә, мынандай пікірлер бар ғой бір парижге бір қайта қайта барғым келеді болмаса бір швейцария шіркін ай деп тамсанып жатады ғой иә yeah. керісінше сіздің бір қайта барғыңыз келмейтін ел бар ма осы елден бет аулақ барғым келмейді дейсіз ба ондай ел жоқ екен әзірге жоқ қытайда болып көрмегенмін бірақ құдай мені қытайға апармас екен деп тілеймін а мен қытайға барғым келеді керісінше ішкі қытай ондай ел жоқ па сізде жоқ жоқ ондай жоқ мен мысалы ел барғысы келмейтін елдер керісінше мен сүйікті елдерім ауғанстан менің сүйікті елім иран менің сүйікті елім иә мысалы ыыы үндістан менің ең сүйікті елдерімнің бірі білесің қытай менің сүйікті елдерім жапония білмеймін ондай ел жоқ непал мысалы адам өртеген кезде бес сағат қасында тұрғанбыз иіскеп мысалы непалда патуши патинатх ғибадатханасында өйткені алла тағала бізді біздің мен, мен миссиям адамдардың бәрін мұсылман қылып немесе тек ә, таза шариғатпен өмір сүретін елдерге бару емес қой ондай менде миссия жоқ менде керісінше алла тағала бізді ұлтпен ұлт дінге түрге тілге бөлсе керісінше содан ләззат алу адамды өртеп жатыр мен мысалы содан ләззат аламын <laughs> осы жерін қырқып қазір ютубқа жіберген жоқ ләззат аламын деген кезде мына қызықтан өмірдің контрасты болды мысалы жаңағы Э, индияда мысалы анау он жасар э, жезөкшелер э, жан жағынан жұлмалап шатырға сүйреген кезде аграға жетер жетпес пробкада мысалы пробкада адамдар есігін ашып бес минут ісін бітіріп қайтадан келіп жатыр өйткені машина жүрмейді трассаның екі жағы шатырларда кішкентай он он екі жасар қыздар жезөкшелер мысалы одан да сен бір не аласың өмірдің алла тағала шүкір деген сияқты бір қызық осыны көрсеткенге болмаса білмеймін жаңағы эфиопияда жаңағы жабай тайпалар аузына жаңағы табақ салып алған әлі э, әйелдердің жаңағы піштіретін дісінеш тайпасы әлде жаңағы жаланаш э, бұхан үстінен жүгірткізетін хамар тайпасының арасында жүрген кезде де керемет та ол сол болмысымен әдемі да оны өзгерту керек емес иә. оларды қалаға әкеліп олардың үстіне костюм кигізіп ә, мысалы үндістердің де мысалы жаңағы көшеде тұрып дәрет сындыру қандай ғанибет мысалы қарап тұрасың сыртынан ше бұтыны ашылып тұрады анау костюм шалбармен ішіп жатыр мысалы то есть ол күшті ғой то есть әлем мен мысалы саяхатқа ғашық деген кезде осындай бір дүниелерді аңсаймын мысалы мен өзім туған таразыма барған кезде видео түсіремін ғой сторис иә. мен базарға барамын ауыл берекеге сөйтемін да тас кетіріп жүрген жігіттер қолдары бір күс күс түсіремін баяғы ана шибурек бар ғой ана самса иә. бір, бір не болады ғой бір мусордың үстінде отырған бір қарға деген сияқты нәрсе түсіремін сосын кейбір оқырмандарым ренжиді неге сіз таразыны әдемі жерлерін түсірмейсіз yeah. мен айтамын ол таразының бір колорит дейміз ғой бір еш қайталанбайтын бір өзгешелігі әдемілігі yeah. әдемілік деген міндетті түрде әдемі болу емес қой өзінше бір әдемілік осыда ғой деймін да ертең осының түгел орнына ауыл берген орнына гипермаркет салсыншы yeah. су жаңа жылтырап тұрған жаңағы лифтісі бүйтіп жатыр эскалатор жоқ та ол қызығы жоқ қарахан кесенесіне бір пластикпен тоқ жүргізген иә иә, иә иә, иә, иә сондықтан біз әлемде осындай бір дүниелерді іздейміз да бір изюминка жаңағы шетелге көшіп кетуіңіз мүмкін ба өрге жоқ неге құдай сақтасын енді бір саяси иммиграция бір климаттық миграция құдай сақтасын енді қазақстанда күн алпыс градус болып кетіп енді сондай заман келе жатыр климаттық миграция болады да енді әлемде ондай болмаса жоқ қызықпаймын сыртта жүріп бір қазақ болғаныңызға ұялатын кездеріңіз болды ма жоқ ондай жоқ бірақ енді әрине жетіспейтін тұс өте көп енді мәселе біздің артықшылығымыз өте көп конечно енді былай тараздың басына салсақ артықшылығымыз әрине кемістігімізден өте көп дархандығымыз тазалығымыз иә мысалы үнділерге қарағанда әлде бірақ шіркін ай осыны біздер үйренсек бұдан да мықты болар едік қой деп қалатын кездер көп ол жаңағы өркениетті елдерге барған кезде мысалы сырт сіздің бір қазақтығыңызды жұтып қойып жатқан жоқ па жұтып жатыр иә өйткені мойындаймын мен мысалы осы саяхатқа шықпай тұрып әсіре ұлтшыл адам болатынмын есімде шығар енді мен тоғызыншы жылы оппозиция болдық иә ыыы жасыл ашқа мақала жазып жүрдік осы қазақстан төңкерейік осы осы деп жүрген адамбыз ғой енді ә, мәселе жоқ ол саяси көзқарасымыз саяхат әсер еткен жоқ мысалы мен малайзияға барған кезде малайзияда үш ұлт тұрады негізінен малай тамил ә, қытай үш ұлттың қалай ауызбіршілікте өмір сүріп жатқанын көріп мысалы мен әсіре ұлтшылдықтан бас тарттым да мысалы мысалы иә yeah. қазақстан тек <clears throat> қазақтар үшін жаңағы бәрі бір шаңыраққа қарап бастарын имендетіп дүнген ұйғырлар жаңағы қазақтардың туфлиін сүртіп жүрсің деген иә. секілді бір жоқ ондай үстемдік жоқ ол ұлтшылдықтың жаман жері де сол ғой яғни өз ұлтымды басқадан артық көріп жоқ қазақ ешкімнен артық емес ешкімнен кем емес артық емес бірақ дүнгеннен артық емес ұйғырдан артық емес орыстан артық емес бірақ кем емес ал қалай артық көре бастайсың сен уже фашистсің өйткені Ә, ұлтшылдықтың келесі асқынған формасы ол фашизм өйткені неміс мысалы өзі мен мен жақсы көретін әлемде үш ел бар үшеуі де фашист фашистік режимде болды италия жапония германия яғни үшеуі де үш ұлтта италияны жапонда немісте өзін бүкіл басқа ұлттан артық қойды да то есть біздің әдебиетіміз артық біздің мәдениетіміз артық біздің өндірісіміз артық иә енді сонда не болды жапонияның үстіне атом бомбасы түсті германия тәубесіне келді италия қазір еуропадағы ең экономикасы нашар елдердің бірі өкінішке қарай жалпы мәселе одан да емес шығар яғни бұл бұл жол ешқайда апармайды да бұл тупик жол және толстойдың керемет сөзі бар патриотизм ол жаңағы ең ақымақтың ісі деген секілді ма бір сөзі бар гуглдан тауып аласыздар енді ақыры ютубтан көріп отырсаңыздар екінші вкладканы ашып ә, әсіре ұлтшылдық менің ең қорқатын қазақстандағы құбылысым мына қазақстанда бір айтып жатады ғой сол орамал иә, таққандардан иә. қорқамын ыыы ә, әртүрлі адамдардың пікірі бар ғой менің қорқатыным әсіре ұлтшылдық ал оның диагнозы әсіре надандық өйткені надандық деген ол данияр жігітбек ініміз айтпақшы мысалы тісіңді үш минут емес бір минут жусаң да сен надансың дейді негізі үш минут жуу керек еді жаңағы бір дұрыс нәрсені өзін дұрыс емес десең сол надандық иә болмаса ә, жаңа исламда да бар ғой мысалы тамақ халал бірақ көп жеп қойсаң харам болады то есть Адам нәрсені өзін сәл артық істесең абай айтпақшы кез келген нәрсені шегіне шығарсаң боғы шығады дейді уже соны шегін білмеу де надандық та яғни әсіре надандық пен әсіре әсіре ұлтшылдықтан мен мысалы қор, қорқамын құдай сақтасын сондай адам президент болмаса екен сондай адам ә, бизнесмен болмаса екен білмеймін шама келгенше ондай адамдар төменде жүріп біз байқамаса екен деп ойлаймын да мысалы өреке жақында сіз бір анаңызға көлік сыйлағаныңызды көрдік бәрекелді құтты болсын ол кісі көлік жүргізе ала ма өзі неге мұндай шешім қабылдадыңыз ә, жоқ жүргізе алмайды менің мамамның серігі ә, мамамның күйеуі деп айтамыз да қалай айтсақ енді өгей әкем деп айтуға келмейтін шығар өйткені әкем бар ғой мамамның серігі машина айдайды ә, э, машина бұзылып қалған ә, бұл жерде кредиттен қашу деген амал пайда болды бұл да жұртқа насихат болсын мен мысалы өмірімде кредит алмаған адаммын медресе оқымай жүрдік та оқығаннан кейін де және туысқандарыма да болса алдырмауға тырысамын ә, осыдан бір екі ай бұрын мама енді ә, енді ол да бір манипуляцияның түрі шығар жаңағы бір <laughs> машиналар беріп жатыр екен қазір жұрттың бәрі таласып жатыр екен төрт процент деген мама жоқ болды все бір ай уақыт беріңіз мен табамын деп жеті миллионға кобальт деген машина енді бір мақтанатындай да машина емес енді мен осы жерде бір екі инсайт болсын иә то есть біріншіден мен кредиттен қашу үшін екі миллион үш миллион қарыз алдық қалған өз ақшам жарайды ол кәдімгі қарызсыз машина алып бердім әйтеуір кредиттен уф деп құтылдық құдай сақтасын келесі жолы мүмкін оған шамам келмей қалса алла тағала мүмкін сұрауы жеңіл болатын шығар енді шамам келмей қалса енді иә, иә. түсінікті ғой нұрлан имам да қазір рұқсат беріп жатыр ма сөйтіп жатыр екен ғой қазір шамаң жетпей тұрса ал иә, деген иә. секілді мен қаштым бұл бірінші амал екіншіден тіпті сол машина алғанда әлеуметтік желіге салғанның өзінде мен оны сыйлық деп айтқан жоқпын садақа деп айттым егер оқысаңыздар или видеодан көрсеңіздер мен былай айттым мен өмірімдегі ең қымбат садақаны бердім өйткені хадис бар ә, ең жақсы садақа бұл өзінің жақынына берген садақа деп ше мысалы үйіне берген әйеліне бала шағана мамана иә содан кейін барып пожалуйста мешіттің алдына бер деген секілді ғой мен солай түсінемін сол хадисті менің тәпсірім бойынша яғни бұл сыйлық емес бұл мен артылғанымнан былай тағы кім бар еді фу деген бір тәкаппарлығымнан емес бұл мен садақа ниетімен бердім иншалла құдай осы садақа ретінде қабылдасыншы жа жеті миллион теңгені жаңағы садақа ретінде бір қабылдасыншы бәрін толығымен ана каспийдің терминалы қабылдайды ана мына екі банкна банкомат мыжып тұрып қабылдамайды деген секілді жүз пайыз қабылдасыншы пожалуйста деген секілді ниетпен бердім да шын ниетім сол болды и подачада осындай болды мақтану емес яғни акцент сыйлық емес бұл садақа деген секілді сондықтан да аллаға қабыл етсін енді әрине тұрмыстық қажеттілік енді базарға барады анау мынау анаңызға осы көлік беретініңізді әкеңізбен ақылдастыңыз ба ә, жоқ ақылдасқан жоқпын өйткені әкем енді ол анамыздың шаруасына или біздің қалай айтсақ нағашы жұрттың шаруасына араласпайды и сол секілді түсінікті енді ол екеуі мамам мен папам ол сексен алтыншы жылдан бері сексен жетінші жылдан бері отыз қанша жылдан бері араласпайды деп айтсақ араласады бірақ ондай деңгейде емес те бірақ бірін бірін планын бөлүшүп бири <laughs> бірінен қарыз сұрап дг жаңа бала чактагы травма тууралуу айттыңыз го осы травмалардан кутулдуңузбу ба жалпы жоқ құтылу мүмкін эмес шығар биринчиден азыр психологтар айтпакчы мен проработка жасамаганмын яны проработка деген бар го азыр типа ішінен чыгарып жылап айтып иә шегеге тұрып мен психотерапевтке бәрін айтып жынданып шашымды жұлып бетін тырнап жок ондой болгон жок ә, бірақ э, қалыпты адам ретінде осы діни негізімізбен исламды білеміз иә қандай да бір ғылымның шет жағасын білеміз э, бір крайностьке бір радикализмге болмаса өзімді жоғалтып алмайтын шығармын дегенге сәл сенім бар да өзімді жоғалтып алмайтын шығармын деген кезде жалпы мен өзім сәл суыққанды салқын адам болғандықтан құдай сақтасын қандай жаман жағдай болсын жақсы жағдай болсын осы орта ортамды орта қалыпты ұстап тұратын шығармын деп ойлаймын бір жиырма пайыз сенім бір қиялилау дейміз ба арманшыл болып өсуіңізге де осы әсер етті ма бала кездегі травмалар дейміз ба енді олай бір ойласам, трактордың комбайнның кабинасында отырып жалғыз бағана айттым жалғыз бала өскендіктен мүмкін ойнайтын ешкім болмағандықтан да шығар хотя көшеде басқа адамдар асық ойнап жатты мен мысалы асыққа қызықпағанмын үйде ат көкпарда шаппар мысалы яғни шамасы бұл мінезден ау деймін сол бір алла тағала бір біртүрлі біртүрлі бір мінез болды біртүрлі адам болды мен расымен де біртүрлі адам болдым мысалы мен таңертеңнен кешке шейін ә, тапшаның үстіндегі сатының үстінде отырып алып владивостоктан москваға шейін жүріп өтетін картамен тоғыз мың километр ма қанша и бүкіл ауылды жатқа білетін қазір ұмытып қалыппын ә, болмаса нілдің басынан бастап виктория көлінен бастап угандадағы жерорта теңізде шейін алты мың жеті жүз километрді жүріп өтетін таңғы тоғыздан кешкі тоғызға шейін бір орында отырып енді сыртынан қарасаң жыныс секілдісің бірақ яғни қиялисың ғой то есть өзіңнің қиялыңда жүзіп баратсың yeah. или жүріп баратсың иә, иә. тайганың арасымен деген секілді өйткені көңіліңді аулайтын басқа бір адам бағана айттым ағам әпкем болған жоқ бір жұмысқа салындық бірақ mm -hmm. бос уақытым бәрі осылай өтті менің mm -hmm. болмаса ә, асықтарды алып жібек деген болушы еді ғой бірін біріне байлап типа олар альпинистер сол огородтың шетінен бастаймын таңғы сегіз тоғызда айран ішіп алып кешкі сегізде огородтың келесі шетіне барамын да сол бүйтіп жермен жүреді жаңағы асықтар бір біріне жіппен байланған типа альпинистер судан өтеді көпірден өтеді құлап кетеді біреу ауырып қалады деген секілді жорғалап қазір енді қарап отырсам сол ойындардың барлығы мынау менің қазір саяхатым сол сол ойындар екен да сол ойындарды мен қайтадан ойнап жатырмын да просто осы саяхатты бір қазіргі жұмысыңыз өзі саяхаттан тұрады ғой енді иә. осыны бір бір қарағанға бір қыдырып жүрген сияқты кайфовать етіп жүрген сияқты әсер береді ғой осының орнын бір үйде қалай толтырасыз кәдімгі үйіңізде саяхаттың орнын ба енді үйде жоқсыз а ә, жеңгемізге ұнамайтын шығар енді ә, көлігіңіз де жоқ үйге қонбайсыз үйде болмайсыз жайлы адам деп ойлаймын және ол өзі де солай айтады негізі басқа әйел болған кезде шыдамайтын еді деп күледі шынымен де әйелім өте жайлы ә, екіншіден ә, мен қазақстанда болған кезде астанада болған кезде барынша үйде болуға тырысамын да шама келгенше өзім солай ойлаймын мен білмеймін может <laughs> тағы да әйелім көзқарашы олай емес шығар мысалы бала шағамды өзіммен бірге алып шығамын мысалы мына екі қызым мысалы кездесуге барамын да сұранып тұрады да мысалы уже өйткені біледі мен кездесуге барсам екеуіме отырғызып қоямын жаңағы тамағын беріп қоямын мороженое беріп қоямын өйткені менің қасымда бола берсін менің иісімді сезе берсін түрімді ұмытып қалмасын деген секілді болмаса қыздарымды алып кетемін саяхатқа енді былтыр мысалы алматы тараз шымкент түркістан ана ақбөкендерге апардым құдай ау енді биыл да оларды да бір саяхатшылыққа баулып жүрген иә иә иә, иә. әрқайсысы өзінің рюкзагын өзі жинап ыыы ә, жаңағы не деуші еді шаштарын өздері түйіп ііі ә, саяхаттың ауыртпашылығын ә, көре берсін деген менде бір тәрбиенің мендегі жалғыз түрі мүмкін осы саяхатпен шығар бір эффективный дейміз ғой бір міні міні мен мақтанып тұрып айтылатын тәрбиенің түрі балаға қатысты ол саяхат өйткені мен мысалы ә, саяхатта жүріп оларға бір ақыл айтамын саяхатта жүріп оларға кеңес айтамын да мысалы сен шүкірдендер осылай аман есен жүрсіңдер ә, әкелерін осылай қыдыртып жүр кейін мен мысалы өліп қалсам ә, иә мысалы басқа әкелерім болуы мүмкін білмеймін в общем неше түрлі нәрсе айтамын қорқытамын үркітемін қуандырамын бірақ саяхатта жүріп оларды жеке баулаймын да мысалы үйде мысалға мен ә, кішкентай баланың ә, видеосын бір әлеуметтікке желіге жүктегенге бір жаным қаламайтын адаммын да hmm. сіз бір қорықпайсыз ба бір көз тиеді деген сияқты бір ойлар э, келмей ма енді бірақ ұм, бір қалай айтсақ бұл енді блогерліктің бір сипаты деп те айта алмаймын бір стандарты немесе ешкім сал деп те жатқан жоқ бір менің ойымша осыны салған жөн болады ау деп ойлайтын, кезде саламын да мысалы өткендегі бір етті мүшелеп жатқаны өздерін өздері түсіріп жүр ғой тағы да айтамын мен енді бір имам емеспін бір тақуалығым бір жүз процентке жеткен жоқ ә, қалыпты блогер ретінде және бір үш төрт жастан ары енді үш төрт жасқа шейін салу енді мүлдем қиянат деп ойлаймын қазір мысалы сүлеймен мүлдем салмаймын мысалы сүлеймен екі жасқа толып қалды үш төрт жастан асқан кейін мүмкін сәл пәл көрсетуге болатын шығар деп ойлаймын бұл енді менің блогерлік көзқарасым ә, дұғасын айтып ә, бір мақтан үшін емес бір контент мақсатында бір расымен естелік үшін и бір расымен де қызық моменттер кезінде мен мысалы өйткені саяхат кезінде мен оны қалай жасырып қоямын мысалы мысалы саяхаттадық қой бірге yeah. Иә. мысырға ә, жаңағы түркияға әлде басқа елге ол қыздармен қызық болады да мысалы әйеліңізбен жиі ренжісесіз ба өреке жоқ ойланбай жауап берейін жоқ <laughs> өзі туысқандарыңызбен сөйлесетін бір тақырыңыз, тақырыбыңыз бар ма ұзақ сөйлесе аласыз ба туыстарыңызбен бұл менің минусым деп ойлаймын бір туысқандарыма арнайы уақыт бөліп чатта күніге ақыл айтып болмаса туыстарымды жиі жинаймын деп айта алмаймын адам емеспін әзірге бірақ мақсатым алда <laughs> сенің мысалыңда деп па мен де өзгерген ерланды білемін ғой туысқандық қарым қатынасты жақсартқан дұрыс деп ойлаймын қайын жұртыңыз ше бір жақсы күйеу боласыз ба сіз <laughs> жоқ өзім өйтіп баға бермеймін бірақ шама келгенше көмектесіп көмектесуге тырысамын шама келгенше сіздің жаңағы қиялилығыңызды бір арманшылдығыңызды сыныптастарыңыз қалай қабылдайтын еді бір жиі мазақтаған шығар өте жақсы қызық болған кезде біздің жамбыл облысы талас ауданы ойық ауылы мен әлі күнге шейін қаламын біздің класс түгел қуғынбай болды екен түгел қуғынбай болған кезде енді бір екі естерге айтамын мен мысалы жетінші класс кезде ә, мен режиссер болатынмын киноға қызықтық қой мысалы вавилонский башня деген ол кезде сериалдар болды жаңағы последний надежда ма еді бумажный бір бәле деген сияқты сериалдар болды жаңағы бумажный дом еді сол кездегі мысалы бүкіл персонаждардың аттарын кімнің түрі соған ұқсайды сөйтіп бәрінің атын мысалы изаура біреуінің аты марсель біреуінің аты габриэл и бәріміз бір біріміздің атымызды сөйтіп атайтынбыз и өткен серияны мысалы вавилонский башняның сериясын үлкен үзілісте қайтадан түсіретінбіз кеше жаңа бір бірімен сүйісті ма сүйіс ей болмайды <laughs> әй ма құшақтас деген секілді яғни осыған бір арамыздан біреу кекірейіп ей мыналар не істеп жатыр деген адам болған емес ең жақсы оқитын жанерке деген қыздан бастап нұрғалиева енді былайша айтқанда адекват деген ең жаңағы нашар оқитын атын айтпай ақ қояйын енді двоечник троечниктер бәріміз бір үйдің баласы секілді болмаса жаңағы мысалы мен айтамын мен тоғызыншы классқа шейін атым семахунг болды жаңағы китайский городовой деген сериалда семахунг деген актер жігітжанның досы мен түрім вообще келмейді ол кезде мен мүлдем арықпын томпақ кісі ғой иә томпақ мына ішіме мектептегі тақта сүртетін шүберектер толтырып қарын шығарып алатынмын шашымды бормен ысқылап ана ағартатынмын өйткені кинода шаш ағарған да кішкене и <laughs> дауысы орысша дубляжында саха ол иә это старинный китайский ваза деген сияқты сөйтіп сөйледім и соған мен әбден сенгем кейін тоғызыншы класста өкіндім сиырды э, күтіп алуға бадаға шыққан кезде э, сыртқа шыққан жаңағы ауылдың әйелдері балалары сыртында тұрады ғой мама мама қарашы анау семахун келе жатыр деп айтады да ол кім яғни <laughs> ана атқа жұртты сендіргенім соншалық мен қазір кейбір ойықтағы бұрынғы інілерім мен семахун деп айтады семахунға қалайсыз деп мысалы таразды бір криминал қала деп бір э, қалыптасып кеткен ғой э, тоқсаныншы жылдары тем более э, бір гоп стопқа іліндіңіз ба көп деп айтуым бірақ іліндік ол қызық болды ол ол енді таразда криминал болу енді үш түрме тараздың ішінде менің жаңағы досым жұмыс істейді сонда жан досым үш түрме бір си бар следственный изолятор иә оңай емес ол қаланың ішінде үш түрме болу деген адам жындығып жүреді греб жинау жаңағы в общем кім түрмеде барып келді сол пахан болды уже авторитет деген секілді неважно қыз зорлады ма тауық зорлады ма әйтеуір пахан болып келсе болды билікті беру керек деген секілді и гоп стоп болды әсіресе политех колледжде оқып жүрген кезде тоғызыншы сыныптан кейін ә, мен бірақ мен бірақ қулыққа салатынмын осы білімге құлық айлаға салатынмын өйткені күшпен қатты мақтана алмаймыз ұрып кетеді біреуге жұдырығыңыз тиген кез болды ма ә, жоқ ондай болған жоқ мысалы мен жас отанның мынандай несі болды корочкасы қызыл жаңағы мүшесі деген соны неге осыны қолданбаймын деп ойладым да бір күні ә, не келе жатыр он шақты жігіт отыр таразда гидро жақта сосын шақырады сосын тез тез түрімді суытып жүрісімді жылдамдатып қастарына бардым да шақырды ғой сықырды сөйтіп жаңағы әлесімен кетпейді дейді жас отаның несін корочкасын жігіттер егер проблема керек болса тауып берейін егер проблема проблемаларым болса шешіп берейін әлесінен кетпейді осыны еш жерде мен кинодан көрген жоқпын деп ойлаймын осы сөзді ойладым да осындай сөз айта аламын қазір корочканы жылдам көрсетемін жас отан қызыл көп үлгермей қалады ғой жас отан екенін біліп қойса бір тоғы ну и что дейді егер проблема керек болса тауып беремін егер прям бір жерлерің қышып отырса деген сияқты егер проблемаларың бар болса шешіп беремін дедім да кері бұрылып кетіп қалғанмын да әлі күнге шейін ана он жігіт мынау не айтты жынды ма деп қалды да короче қуғынбай ма деген сияқты или бір жағдай болды мысалы ә, курткамды қатты сұрады енді бес алты жігіт қоршап алды политех колледжде әлі есімнен кетпейді неге өйткені курткамды бергім келмей отыр да енді ол бір үш мың теңгеге алынған куртка енді оны берсем апам ұрсады сосын мен айтамын есіме түседі уже ақпарат анализ жасау деген осы ғой бұл куртка оқытылған деймін да бұл куртканы біз бішкектің қасында қант покровка қант деген қалаға барып түрік молда оқытып берген мұны мен қазір э, шешсем аузыма ақ көбік алып бір нәрсе болады дуаланған бір нәрсе осыған осыған әбден сендіремін ана жігіттерге гопниктерге сосын ана жігіттер де өзінің сөзін қайтамайды ғой енді алу керек қой сосын мен де ана сөзге сендіріп қоямын бір кезде айтады да давай біз алайық мына куртканы бірақ оның орнына сен мына куртканы ал дейді да ана кожный куртка береді мысалы қымбат анадан и маған жараспайды енді маған понятно сол кожаный куртканы мен үш күн киіп жүрдім ұнайды енді анау күшті куртка үш күннен кейін әлгі айтайын дегенім қараңыздаршы самовнушение деген қандай үш күннен кейін жаңағы мен курткамды алған жігіт біледі ғой мен қай группада оқидым қай класста ыыы аудиторияда ажырастырған курткаңды алып кетші дейді да үш күн болды дейді сен тап үстім қышып өртіп жаңа сен оқытылған деп айтқан ғой жаңағы не қылады жаңа сен үстіне ол әбден еще былай айтқанмын ғой өтірік бергенмін ғой мені дуалаған дуалаған кезде біз ә, ваннаның ішіне екі қара қойды сойып екі қара қойдың қанын ваннаға толтырып сол ваннаға мен шомылғанмын сөйтіп барып жаңағы үстімдегі нені алған энергияны сөйтіп барып мына нені оқытқанмын деген страшный история айтқанмын ғой стори бар ше сенбеу мүмкін емес та анаған сонда ана оқиға а, сөз әсер еткен анаған мен таппай қалған ғой енді мен аудиторияда ауысып жүремін мен сол кезде сотка жоқ үш күн бойы э, үстім қышып бөртіп пожалуйста алшы дейді да куртканы берші э, жарайды енді <laughs> қап әлсіз ғана қарсылық бар деп алдыңыз ғой э, біліммен қулықпен айла дейді қулық емес дұрыс дұрыс емес айламен осындай дүниелерден қашып жүрдім <laughs> сіз бір ерлан қарин сияқты саяси лауазымды кісілермен де араласасыз ғой ә. ол кісілердің шарапатын көрдіңіз ба көрдім иә ұлттық кеңеске мүше болдым ә, мүмкін сол ұлттық кеңестің арқасында да мүше болғаным үшін де ерен еңбегі үшін деген медальдарды яғни мемлекеттен бір алған бір плюшка дейміз ғой орыс тілімен айтқанда бір иә. сый сияпат есептейтін болсақ иә ерлан ағам маған он екі жылдың ішінде көп көмек тиді ал мен оған көмегім тиді деп айта алмаймын енді бір керемет менің ойымша осы ағаларыңмен бір таныстыр деп қолқа салатындар көп па сізге ә, негізі көп шыны керек бірақ мен тоқсан тоғыз пайыз өтінішті айтпаймын өйткені өзімде біреуге өтініш айтуға олақ адаммын және өкінішке орай тоқсан тоғыз пайыз өтініштің көбісі ыңғайсыз өтініштер жұмысқа аға демекші бір мұхамеджан тазабек бекболат тілеухандармен де бір жақын қарым қатынаста екеніңізді білеміз иә ол кісілермен ше хабарласып тұрасыз ба иә хабарласып тұрамыз енді ол кісілер білмеймін оны аға дегеннен де жақын тіпті әкенің рөліне жақындатпай ақ қояйын бір аға мен әкенің ортасындағы рөлдерге қоятын едім деп ойлаймын өйткені мен ә, тағы да әкемді кемсіткен емес бірақ әкемнен естімеген ақыл немесе әкемнен көрмеген жақсылықты тіпті сол ағаларымнан көрдім да мысалы мен тіпті мұхаммеджанға байланысты мысалы сол ақай сол қолмен тамақ жеуді жиырма екі жылға жиырма екі жыл жүрсем ол кісінің бір екі кеңесінен кейін қалай оң қолға ауысқаным білмеймін айта берсе енді құдай ау ә, біз мемлекетшілік санада ауысуымыз білмеймін енді ол тіпті мынау некемізді қиғанына шейін мұхаммед жаңағы қиған болатын айта берсе көп енді оның біздің өмірімізге әсері ұшан теңіз болды деп ойлаймын ә, сізге бір әсер еткен тағы бір ағаларыңыздың бірі қателеспесем сізді бір таразда жүрген жеріңізден бір провинцияда жүрген жеріңізден алматыға алдырған иә. дәурен yeah. қуат болса керек иә yeah, иә yeah. ол кісімен ше бір байланысыңыз қалай өкінішке қарай қатты байланыспаймыз өйткені тағы да мен ол журналистика сферасынан кетіп қалдым ғой егер мысалы оның үстіне алматыда тұрсам ол кісі алматыда мен астанада оның үстіне журналистикада емеспін ә, және дәл қазір мен айналыс араласып жүрген ортамда ол кісі жоқ мысалы бизнесмендер медиа мамандар инфобизнесмендер жаңағы инфлюенсерлер пиарщиктердің ортасында ол кісі жоқ қой ол кісіні табу үшін қазақ әдебиетінің редакциясына бару керек немесе үйіне бару керек та ондай мүмкіндік өкінішке қарай аз менде әйтпесе с удовольствием орысша айтқан кезде әңгімелесер едім өйткені ол кісі енді теңіз ғой енді әңгімесі де басқасы бір ортамен араласуыңыз керісінше бір э, екінші ортамен араласуға э, зиянын тигізбей ма әртүрлі орталарда боласыз ғой сіз зиянын тигізбейді деп ойлаймын тағы да адамдарды дұрыс таңдасаң мысалы мен жаңағы саяси истеблишментпен аралассам да бизнесмендермен э, жаңағы білмеймін жаңағы э, пиарщиктермен журналистермен білмеймін өзімнің э, қазіргі кәсіби адами жеке мақсаттарыма сай болса дәл қазіргі мен өмір жолымда ол адамдар маған керек та мысалы то есть ол адамдармен араласу маған керек өреке бір қысқа сұрақтар қойсам сіз бір қысқа жауап беріп көрсеңіз сіз үнді киносын көресіз бір классика тыңдап жүресіз ғой ал ұлттық өнер ше бір айтыс көресіз ба сіз айтыс өкінішке қарай көрмейді екенмін қазір медресе көрген адамсыз ғой бір одан қазір не қалды сізде ол сол медреседе қалған дүние әлі сол азық болып келе жатыр ғой шыны керек одан кейін діни білім жетілдірген жоқпын ә, бірақ именно жетінші класста мен жиі айтамын жетінші класста медресе оқығаным үлкен өмірімдегі жетістік деп ойлаймын ерте емес кеш емес дәл переходный возрастта қыздармен велосипедде жүрген кезде медресе оқығанымыз көп жамандықтың алдын алды деп ойлаймын уағыз тыңдайсыз ба сіз иә тыңдаймын кімдерді тыңдайсыз ә, любимчиктерімді айтайын ба ерлан ахатаев ол кісі қазір қазіргі хит ну мен үшін трендте тұрған иә ерлан ахатаев басқа адамдардың әуезі кейбір ұнамайды әлде басқасы ә, сізді бір инфо бизнесмен десе бола ма жоқ өйткені менің курсым жоқ әлі кітабым жоқ туған ауылыңызға бір қандай жақсылық жасадыңыз қай бір жылы ең үздік оқушыға деп бір <laughs> жиырма мың теңге атағанмын жоқ өздері сұрап алды мен айттым менде ондай ой жоқ енді бір қалтамда жиырма мың теңге бар десем ой керемет дейді қызық болды бірақ сөйтіп ең үздік оқушыға береді деген кезде ең үздік директор деп директорға бердім мә бір қызық болған в общем ең үздік директор деген кезде басқа директор жоқ қой ауылда <laughs> ну білмеймін в общем ол жиырма мың теңгем жетпеді сол содан кейін бір бірақ енді қазір данияр жігітбек қазір кітаппен ауылға ма бір керемет иә, жоба жасап жатыр иә иә, иә сол сонымен иншалла ой ауылдың кітапханасына мектептің кітапханасына сол өзім қамтамасыз ететін шығармын бұйырса сіз өміріңізде жеп көрген бір ең жиіркенішті тамақ не прям бір жоқ ондай жоқ ә, құрт шығар мүмкін құрт сіздің ең жақын досыңыз кім ең жақын досым айта алмаймын бәрі прям бір сырымды айтып бір егіліп ә, ондай бір жақындықтағы адам қалмады деп ойлаймын ол да дұрыс шығар бір жағынан қалғанның бәрі бір дистанцияда мысалы ол сен мысалы мұрат рахат жандос болсын атеист достарыңыз бар ма атеист атеист атеист бар дос деп айтуға келмейді енді достықтан сәл алыс тұрған адамдар араласамын точнее сіздің бір комплексіңіз бар ма біреу егер айтпаса өркен сен сырт негізі осындай ма бір өзім еске түсіре алмаймын шыны керек осыны ойланғанмын негізі осы сұраққа өреке сіз неге дайынсыз қандай мағынада дайынсыз бәріне всегда готов жақсы жақсы иә. керісінше неге дайын емессіз сіз өлімге дайын емеспін әзірге шын шынымды айтайын өйткені үнемі ұшақта ұшып жүрміз ғой біз енді үнемі құйрығымыз ауыр болды шыны керек отырғым келмейді кезде ә, өлімге дайын емеспін деп ойлаймын екіншіден ұм, енді дұға бар ғой пайғамбар дұғалары өзі дұғалардағы э, жаман сипаттағы дүниенің бәрінен дайын емеспін деп ойлаймын ол ерте қартаю қатты қаусап қартаю мезгілсіз мертігу иә э, мүгедек болып қалу құдай сақтасын бала шағаның көз алдында қайтыс болуы деген секілді дүниелер бар ғой қысқасы yeah. Иә. кез келген адам қорқатын дүниенің бәрінен мен де қорқамын и оған мен анық дайын емеспін дайын болу да мүмкін емес шығар өйткені иә. сол исламда айтылады ғой ол сынақты өздерің сұрап алмаңдар дейді да мен мықтымын ал алла тағала иә. жіберші деген сияқты болмайды құдай сақтасын ондай сіз үшін бір ең қымбат адам кім бірінші кезекте анам анам өйткені мені тағы да айтамын жалғыз тәрбиеледі мен үшін тұрмысқа да шықпады қанша жыл ә, бүкіл барын берді әлі де сондай ә, сезімде көңілде әкем әкемді жақсы көремін жүрегіңізде бір жара көп па сіздің жоқ ондай ондай деңгейде емеспін өлімнен қорқасыз ба сонда иә конечно неге қорқасыз бірінші дайын емеспін келетіні анық қой бірақ енді шіркін ай бір жүз тоқсан бес елдің бәрін аралап енді бір <laughs> ал өмірде бір қатты қорыққан кезіңіз болды ма жоқ ондай болған жоқ сіз сағынатын адамдар бар ма сағынатын адамдар бар атын атамай ақ бірақ бар сізді сағынатын адамдар көп деп ойлайсыз ба жоқ сағынатын деген кезде сағындыртпауға тырысамын мен мысалы мамам өзі мен бір екі аптада барып тұрамын алма, алма, таразда болса да мысалы да шама келгенше сағындыртпауға тырысамын әуреке сіздің бір қабыл болатын бір дұғаңыз болса құдайдан не сұрайтын едіңіз ел аман жұрт тыныш болса ол ең универсалды дұға өйткені елдің ішінде біз де бармыз сіз де барсыз деген секілді иә өміріңіздің соңғы бір сағаты қалса оны неге жұмсайтын едіңіз намазға дұғаға истихфар дейміз ғой енді кешірімге басқа не қылады енді бір сағатқа иә yeah. и талайге <laughs> енді хадиске сүйеніп сіз дүниеден өткен соң аха енді алла өміріңіз ұзақ қылсын жүз тоқсан елді аралап кетіңіз адамдар сізді қалай еске алғанын қалайтын едіңіз жақсы адам өркен жақсы адам болып еді өркен осы бір ә, шаршамайтын еді жаңағы сіз маған қазір адамдар қандай эпитет айтады өркен үнемі жұрттың ортасында еді өркен үнемі жаңағы белсенді еді шаршамайтын еді деген сияқты бір дүниені қалайтын секілді нәпсім мен кеткеннен кейін де бір мхм өреке менің бір дәстүрім бар еді бір бірнеше сурет көрсетсем сізге соған қарап бір ойыңызды айтсаңыз суреттерге қарап сонымен өз әңгімеміз де бітетін шығар бұл кісі менің ең құрметті адамдарымның бірі батыр мен үшін ассоциация батыр өйткені бұл кісінің бес ерлігі бар айтып айтпай ақ қояйын желтоқсан қазақ тілі арал расымен де батыр кісі ақындықтан ақыннан бұрын батыр мхм респект ойбай динара әпке динара әпке мен тоже өте қатты құрметтенетін адамдармын әрине көп пікірмен келіспеймін кейбір киім үлгісіне бұл кісіні былтыр туған күнінде әзілдеп жатырмын ғой бір күні шамил әлеудиновпен ораза жайлы эфир құрып ертеңіне бикинимен дубайда жүруі мүмкін деп ол жүруі мүмкін емес солай болды да бір рет мысал да яғни әңгіме жоқ өмір сүру стилі өзі біледі бірақ бұл кісінің энергиясы бұл кісінің белсенділігі бұл кісінің кәдімгі жыртқыштығы тура жақсы осы сөздің жақсы мағынасында мысалы маған үлгі динара әпке маған үлгі үлгі сәтжан <laughs> бұл менің алғашқы инвестициям бизнестегі деп айтпай ақ қояйын инвестициядағы алғашқы инвестициям он миллион кетті деп па ақшасын уже иә ақшасын уже әкеп қойды плюс пайдасын әкеліп жатыр көлсай өр орда деген глемпинг көлсай намаз сырымбек ағаның қонақ үйінде мен бір күн түнедім мұнда иә алпыс мың теңге хабиб ә, бұл енді жаңа заманның мұхаммед әлиі және соған тырысып жүр ә, ұнайды сөзі образы әйтпесе мен ммаді өмірімде көрмегенмін көруге де ешқашан бармайтын шығармын шыны керек арнайы э, бірақ образы ұнайды молодец азаматтығы тағы бір екі сурет қалды әмірхан балқыбек ол кісі вот жаңағы сұрақ қойдыңыз ғой сағынатын адамдарыңыз бар ма деген секілді вот вот әмірхан ағаны сағынатынмын өйткені бұл кісіні марха жеңгеміздің қолынан талай шай іштік қарамысы болушы еді ол да бір орындықта алып отырушы еді <laughs> ол да адам сияқты бұл кісі енді үйінде жатып талай кітап оқығанына куәміз бізді гулянда деген кітап дүкені бар алматыда соған ертіп апарып талай кітапты көрсеткен жалпы осы кітап оқуға қайтадан үйреткен адам енді бастауыш сыныптан кейін понятно ол андай деңгейде былай саналы түрде кітап оқуға қайтадан үйреткен адам әмірхан балқыбек ағамыз марқұм э, вот осы кісіні сағынамын шынымен әңгімесін жалпы э, осы кісімен өткізген сәттерді сағынамыз тоғызыншы жылы соңғы бір суретім қалды қайда кетті алла жазасы бір керемет бір не туғызбайды мені мен, мен мүлдем трайбалист емеспін тырысып көрдім трайбалист болуға осы наймандар сияқты осы семейліктер күшті бірігіп жатады ақтаулықтар иә адайлар күшті бірігіп жатады иә, бірін бірін әдемі бір әдемі көрінеді еще бір ұйымшылдығы бір ол жаман мағынасында емес мен бір тырысып көрдім менен бір жақсы трайбалист әлі шықпады менің кемшілігім ә, ысты деген кезде мысалы бізде қонаевпен мақтанып жатады мысалы мен қатты мақтанбай айткен екенмін да мысалы қонаев ой біздің атамыз деп айқайламайды екенмін әр удобный жерде иә ол менің бір мен таңдаған жоқпын ғой ысты болуды <laughs> қазақ болып та таңдаған жоқпын иә ол факты это данность орысша айтқанда болды рахмет өреке осылай ашылып уақыт бөлгеніңізге иә. э, бір сағат деп келісіп екі сағаттай жаздық па екі сағатқа сәл жетпепті иә көп рахмет қырық минуттай ісіңізге э, табыс өміріңізге береке тілейміз алла разы болсын бүгінгі әңгімеден түйген қандай да бір ой немесе инсайт болса соны кім жақсылап жеткізіп комментарий жазса білмеймін өзінің форматында соған менің атымнан сыйлық болсын ну бір жиырма бес отыз мың теңгенің көлемінде қалай иә. болды сізге сұхбат жақсы иә енді әйтеуір ана адам талай адам естеліктерін айтса іші болса бір ырза болып қалады ғой <laughs> Соға соған мүмкіндік бергеніне рахмет иә <laughs> енді біреу бұны көрсе конечно лайк басып комментарий жазып кетіңіздер деп <laughs>